Arratxalde hon, Jan Andreok. Kaixo, arratxalde hon, zer moduz. Ongi etorri etorkizuna eraikiz foroaren bigarren saiora. Os damos la bienvenida a la segunda sesión del foro etorkizuna eraikiz. Gipuzkoako foru aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean sustatutako, bultzatutako ekimena da etorkizuna eraikiz foroa. Zein helbururekin, ba, Gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkak gizartearekin partekatu nahi ditu eta horien inguruan hausnarketa bat bultzatu hausnarketa hau, noski, ba, gizartean, ba, ez berdintasun asko dituzten pertsonen artean, ba, dibidez adituak eta gaur aztertuko dugun gaian aditu ez diren pertsonen artean eta gazteen eta pertsona helduen artean. Bueno, me imagino que la mayoría de las personas que estáis Bueno, ba, ziur nago, hemen zaudeten pertsona asko, nirekin ado, egongo zaretela, ziur gabetasunez betetako garaiak bizi ditugula esaten badut. Hori zeizan izan baitzen foronetako lehen topaketan jorratu genuen gaia. Ba, bai, garai zaiak dirauek, eta bueno, ba, gure gizartearen oinarri izan diren balio batzuk edo ezinbesteko gauza batzuk arriskuan daudela ikusten dugu. Askotan gure buruari galdetzen diogun non geratzen den elkarrizketa, e, are gehiago belaunaldien arteko elkarrizketa ezinbestekoa baita gure gizartaren etorkizunerako izan ere, pertsona gazteak, batzuk hemen daude bide batez, ba, hoiek izango dirazken finean erronka hoiei aurre egin beharko dietenak, arazoi aurre egin beharko dietenak. Eta, bueno, egia da, pertsona guztiak, adina edozein izanik ere, erronka komunei aurre egiten diegula, eta zenbat eta implikatuago egon, orduan eta konponbide hobeak aurkitzeko gai izango gara. Baina, bueno, badakigu implikatzeko edo bustitzeko prest dagoen jende aurkitzea ez dela asko kostatzen da gaur egun. Baina, bueno, hemen gaude eta entzuteko prest gaude, hitz egiteko prest. Aldundiak etorkizuna eraikiz izeneko etorkizuneko estrategia abian jarri zuen lankidetzan gure gizartearentzat ba erronka diren e, gaiak ba tratatu alizateko hoiei aurre egina alizateko eta besteak beste ba gobernantza eredu irekia eta parte hartzailea ba, bultzatu ahal izateko. Eta ekitaldi hau edo etorkizun eraikiz foro hau ba, estrategia horren barruan kokatu dezakegu. Parte hartzea eta bereziki gazten parte hartze hori ba, nola sustatu hori bilatzen ari gara gaur eta horretarako gaur hemen estenatoki honetan goimaiako adituak izango ditugu. Baina horiek estenatokira gonbidatu aurretik lehenengo eta behin Agustin Erkiziak ongietorria, enman nahi dizue, Agustin Erkizia ongietorria etorri zu zara Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kampuseko errektore ordea eta etorkizuna eraikiz foroaren presidentea. Zurea daitza, ongi Eskerrik asko, Vanessa. Diputatu nagusi jauna, herriagintari eta lagunok, bertaratu zareten guztiok, arratsaldeon eta ongietorriak, Gipuzkako Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu dugun etorkizuna eraikiz foroko bigarren ekitaldi honetara. Aurreko saioan ekimen berri eta berritzaile honen dinamika bertatik bertara ikusi, ezagutu eta dastatzeko aukera izan zenuten eta oraingo saioa ere hildo beretik doa. El tema elegido Gaurko aurk mm, erabiliko dugun gaia, e, belaunaldin arteko elkarrizketa da, izan ere, gai horrek interesa pizten du herritarren artean, izan ere, galdera asko behar bada gehiegi daude eta guk ez daukagu ba erantzun askorik. Hala ere, uste dugu, lasai, lasai, kontu komplezuen inguruan hitz egitea metodo ona izan daitekela adostasun espazioak lortzeko eta horrela ez jakintasunak ziurgabetasunak sor dezaken angustia horri aurre egiteko gazteenen eta zaharrenen artean, inoiz izan diren desberdintasun eta arrakala handienak daude, dio zuen ganatu dugun esku horri edota liburuskak. Paragrafo hau oinarritzat hartuz, gaurko saioak ondorengo piezak izango ditu. Lehen da bizi, bilaunaldi ezberdinetako personek osatutako bideo bat ikusteko aukera izango dugu. Isabel Lega, gero Isabel Legarek hitz egingo du eta bere kokapen privilegiatu horretatik izan ere nazio batuen erakundeko e, ekonomi eta gizarte gaietarako saileko kudeatzaia da eta berak zeren inguruan hitz egingo digu ba adinagatik diskriminatzaren inguruan eta jardun bidegokiak proposatuko dizkigu gainera. egiteko denbora eskainiko da eta hemen bideoaren grabaketan parte hartu duten bikiden eusnarketak entzuteko parada izango dugu. Posteriormente tendremos... Ostean, benetako belaunaldi arteko esperientze bat ezagutzeko aukera izango dugu, izan ere, Gipuzkako udalerri batean gauzatzen ari dira, eta bi protagonista bikain ditugu kasu horretan. dira gobernoskanpoko kanpoko gobernuzkanpoko erakunde bateko bikide, aurre eta gazteen artean garatzen ari diren proiektu interesgarri baten beharri emateko. No quisiera terminar esta presentación sin agradecer una... Ezkerrak eman nahi dizkiet beste behin ekimena posible egin duten pertsonei, ahaldun nagusiari, hiru unibertsitateetako ikaslei, grabazioan parte hartutelako, bidaren grabazioan, baita ere lantalde osari, Ander Arcelus, Jon Muñoa, Fernando Tapia, Amaia Zubizarreta, Peio Gutierrez eta Mikel Manzizidor, oiek osatzen dute lan taldea, eta nola ez eskerrik asko gaur hemen zaudeten guztioi. Zuen guztuko izatea espero dugu, eskerrik asko. Baskerrik asko baita zuri ere, zure ongietorri etorri gatik, eh, Agustin, ba, guazen ba, zuka ipatutako bideoa ikustera. Aurreko topaketan egin genuen bezala, abia puntua, bideo bat izango da, amabi minutuko bideoa, era lasaien eta librean, hainbat belaunaldi ezberdinetako e, ikasleak elkartu genituen eta hemen entzun eta ikusiko dituzue. Deustuko Unibertsitateko ikasleak, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleak eta Mondragon Unibertsitateko ikasleak belaunaldien arteko elkarrizketaren inguruan hausnartzen. Thank Yo tengo dos hijas y veo que su evolución eh, no ha sido como la que yo tuve. Conseguir un puesto de trabajo fijo, tener un salario decente, abrirse camino a la vida, o sea, les está costando muchísimo más de lo que creo que nos costó a nosotros. Y luego la vivienda. El tema de la vivienda es, sangrante, porque son dos cosas que tenemos, todo el mundo tiene derecho según las normas y las leyes que hay, pero luego, luego eso no se lleva a la práctica. Ahora tengo 21, pero yo no me veo, vamos, en los, próximos 10 años todavía eh, ni comprando una <laughs> casa, ni mucho menos, o sea... Yo para qué tengo dos carreras tres másteres, cuatro idiomas para terminar haciendo X trabajo que está poco remunerado o mal remunerado, entonces eso te quita las ganas de, de estudiar. O sea, es triste. Eh, ves gente de, de, de 29, 30 años que todavía están viviendo en casa. Nik kasu honetan adibidez eukineken arazotako badala etxe bizitza, eh, lan prekarioa, ez dauela benetan, aurre egiten barreto horreri, ez? zerbait falta dela hori aurre Komunikai Komunikabideetan gutxi azaltzen zerate, gazteen problema gutxi azaltzen da. Hor bai badagoela benetako arrakala. Nik uste gizarteak gazteak ez dituela ondo tratatzen. Zuen aldeko oso, oso gutxi egiten dugula. Irurogi urtetik gorako, irurogi eta urtetik gorako jendearen zako egiten ditugu eskari batzuk, eta zuen aldeko eskakizunik ez da egiten. Pero eh, yo el otro día estuve en una manifestación en favor de los Osakidecha o que me mejorara la, situación con los y demás. Y no había jóvenes, había poquísimos jóvenes. Yo no veo, a mí no me dan motivos para seguir ni votando ni luchando por una causa que creo que es justa. Me siento estafado, me siento engañado. Yo creo que nos, nos preocupa todo un poco menos. Como vivimos en general bien y no nos falta lo básico, que a lo mejor antes había más, necesidad o más represión en algunos temas, pues yo creo que ahora pues eso hace que la gente se relaje un poco. Antes la movilización era muchísimo más física, pero yo creo que hoy en día todo, como ocurren tantas cosas y nos enteramos de todo, si hay algo por lo que manifestarse suele durar muy poco. Está claro, tú has nacido con el smartphone debajo del brazo y, yo con el pan, ¿no? ¿Cómo era con la barra? ¿Cómo era aquello? ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos y eso sí que de cara a nosotros es, para, bajo mi punto de vista, uno de los mayores handicaps. Y eso también ha hecho que los diferentes puestos de trabajo tengan que cambiar, se tengan que rediseñar y eso hace que igual la gente se haya quedado en un nivel más atrás. Sí que es verdad que lo que más me impresiona es la rapidez con la que las cosas cambian en estos momentos y cómo te puedes ver desbancado rápidamente. Parece que eh, cinco años por detrás tienen unas, eh, unas habilidades que a ti te faltan. Esa sensación eh, genera un poco de angustia dentro de poco parece, dicen que los coches, quiero decir, que van a ir solos, que no va a haber ni conductor. Quiero decir, ¿en qué va a trabajar todo el mundo? ¿Qué vais a hacer? ¿O qué va a hacer la juventud con tanto, mm, voy a decir el término, no quiero ser peyorativa, el término viejo, mayor, quiero decir, eh, no sé, ¿de dónde van a salir las pensiones? ¿Cómo, cómo vais con vuestro futuro laboral? ¿Cómo la caja de pensiones? ¿Cómo eh, se va a poder pagar? ¿Cómo vais a llegar vosotros con las condiciones tan precarias que tenéis a poder eh, cotizar lo suficiente como para poder tener un futuro más o menos decente. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Eso es lo que no entiendo. Pero sin embargo hay cosas que, se nos han ido de las manos y, de repente nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, lo afrontáis? O sea, mm, eh, la verdad es que... Mm, Mal. <laughs> Yo aprecio mucho que me hables de tú a tú pero por ejemplo, si yo te hablo a ti de manera condescendiente porque pienso, ah, es una persona mayor, o tú haces lo mismo conmigo porque piensas que soy joven y que no voy a... que, no tengo la misma experiencia que tú, que no la tengo. Por supuesto. Pero, pero no, hace, <laughs> no hace falta que, que eso se haga evidente ¿no? en el discurso. Hasta que cerra, aterako den bilera hauetatik, ez que Naiko nuke da bintzen que aldetik zuek ikustea ni behintzat bai, ez nola esatera eh, nire urteotako jendea, baina segun ni bai, ze komentatu dudanean ere inguruan, ba, zer bilera genituen, da zertaz genituen, ba, badenak eh, garbi utzi diate, ba, eh, gazteen gandik gertu gaudela. Nik uste dut, zerrin biako zan, ez, galderia zan apur bat, eta nik uste dut, ba, olako ba, elkarrizketak, olako bilerak, benetan oso interesgarri xa gure kezkak konpartidu eta ba, bata generazio bakoitzak bestia erizea portableken ikusi eta e, ba, bueno, ba, soluzioak topau eta gaztiak alde batetik eta heldu hauak beste batetik goia moduan. Bai. Eta ez da e, ba, leku bat danak elkarketako eta berbaiteko gauza buruz. yo observo que estamos, eh, ambas generaciones, eh, estamos en el mismo escenario, jugando en el mismo escenario. Y así como nosotros parece que estamos esperando a ver qué van a hacer ellos con nosotros, pero yo creo que sí hay una parte importante que todavía nosotros sí podemos hacer. Hoy en día yo tengo 65 años y yo creo que con 65 años en este momento eh, me encuentro con facultades suficientes para ayudar, por ejemplo, a gente mucho más joven que vosotros. Sí, por esa parte también nos sentimos nosotros apartados en el sentido de nos están pidiendo tener experiencia cuando no nos están dejando tenerla. Sí, nosotros en ese sentido reconozco que hasta habremos sido incluso egoístas. A nosotros cuando cada vez que nos planteaban, cuando venían gente joven en el trabajo, gente joven con ideas nuevas, eh, deja como está, que esto funciona, eh, hemos sido muy, muy conservadores, eso ha sido claro la longevidad es, eh, ahora llegamos bien, somos capaces, ¿por qué no se nos aprovecha? Yo creo que es algo que ya que nos están oyendo supuestamente las instituciones o nos estamos dirigiendo a ellas, pues me gustaría decirlo, o sea, porque bueno, ¿cómo? ¿Canalizarlo cómo? Ya no sé, pero... Los jóvenes tenían que estar representados por los partidos políticos sin pertenecer al partido. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Que integrarse en este mundo, intentar cambiar, no voy a decir el sistema, que parece muy idílico todo eso, ¿no? Pero cambiar las formas de hacer las cosas que tiene la política, la administración, eso eh, es que, es que llevamos... El, discurso que nosotros con 50 años eh, escuchábamos, seguimos escuchando los mismos discursos en la gente que nos, que nos dirige. Eh, ne un problema, eta ni zati que ere hor sartzen egin en da, ez dakigu gauza askok nola funtzionatzen duten. Nik uste otore bai eskenean gazte baten prozesua dela, ez? Ikasten zoia zela urtia pasaikin doia zein nahi nien bai. Osea, ezin zara, ja, ba, ogoi urtekin ja munduan jakin ja, egon ez? E, hori imposiblia da. Nik adibidez nire inguruan asko ikustet aktivismo politikoa, asoziazio asko daude adibidez etxe bizitzan eta hola, baina egia da, irute zaitela, ikuste iteula, ba, beste denboa baten gehiago basean partiduak bezala. Ez da ginola esplikau. berko genura, ba, aktivismo politiko hori, baina partidu berriak sortzen azteko. Baina taldiak badaudela, pentsamendu politikoa badaola, ez gaude representauta politikan, da hori hola da. Eta ikustai, e, guzuelako, zueke bai, ba hori, konservamos. Estamos bien, dakauna dakau, ondo gaude, zertako zuze berria. Pero llega un momento que hacen tope. Porque las grandes decisiones esas que hay que cambiar para que vosotros, pienso yo, ¿eh? podáis, eh, digamos, despegar, ahí es donde, donde, donde se para, donde no se os permite, que es posible que seamos nosotros los que estemos frenando. ¿eh? Mm, mucho también en las redes sociales, que eso también tampoco lo veis, y es mucho más fácil hablar, hablar en las redes sociales. Pero hablar en las redes sociales, al final, ¿a qué te conduce en la práctica? O sea, todo ese tiempo que dedicáis a todo este, esta, este vamos a llamar progreso, que sí es progreso, yo no lo dudo, pero luego eso a la calle, a la gente de pie, por ejemplo a mí, no sé a mis compañeros, pero eso eh, no llega. O sea, sí, se escribe en el anonimato, yo digo tal, yo hago cual, pero ¿y cómo subo? ¿Cómo paso? ¿Cómo llego más arriba? ¿Cómo llego a que me oigan? No sé cómo decir. Eso es un poco lo que yo veo que no... que se queda ahí. Bai, eta gero gauza bai, dazkaula estimulo asko. Eta pertsona batentzako erresagoa daukitzea, estimulo eroso bat, ba, TikTok bezala, eh? ez sare sozialak edo seriak, ba, gaur egun bezala Netflix, aizer, despiste horiek, ba, horrek ite gaitu pixka bat, benetako prekupazioetatik aldendu pixka bat, ez da? Eta nolaztuek zuen garaian, ba, gien entzen hainbeste despiste, pixka bat, errealitatea muturen aurrean zenuten, eta horren horrek igual inarazi duzuek pixka bat gehiago mobilizatzea, eta hori, ez da, eta guk, ba, gure mobilizazio gehiena gatzen bat Twitteren, esango Bai, bide honek hausnarketa interesgarriak usten dizkigu, ezta? Eta horietara, behin eta berriz itzuliko gara e, gaurko saioan e, orain e, adituekin hasiko gara, eta uren hitzetan eta baita, bueno, ba, naziarteko adituaren ostean izango dugun e, sola saldian ere, bueno, hain zuzen ere, zuen eh, parte hartzea espero dugu, esperamos vuestras preguntas a través de las zuen galderen zain egongo gara, Gipuzkoa Events aplikazioaren bidez. Mugikorrean deskarga dezakezu App Storeen bitartez beraz bai. Oso ausnarketa interesgarria gero landuko ditugu eta beraz tu ere egingo ditugu belaunaldin arteko arrakala hori murrizteko sedez. Eta orain, topak eta guantolatzen asko implikatu den pertsona bat gonbidatuko dugu ezten tokira, Mikel Manzizidorren zuzen ere, eh? etorri. Bueno, Mikel. Bueno, Berriro jarri dugunean aurreko saioko bideo hori azken finean, ba, bueno, gai guztiak eh, elkarri lotuta daude, beraz, bueno, refreskatu dugu pizka bat gai hori ziurgabetasunera. Eta bai horrela erakusten dugu honek kate bat jarraitzen duela, hala da. Eta bueno, nik galdetu nahi nizun bai, zer espero dezakegu gaurko saio honetatik aurrera? Adizkideok, lagunok, eh, arratzeldeon eh, denoi. Eh, bueno, pues sí, pues tenemos... Bueno, ba, bai, banesak esan bezala, gaurko topaketan, belaunaldien arteko elkarrizketa zarituko gara. Ziur gabetasuna aurrekoan eta horrengo honetan horretaz, baina lenik eta bain zer da elkarrizketa hori, zer da belaunaldi arteko elkarrizketa. Ba, oso garrantzitsua da ados jartzea e, gaiaren inguruan ziurrenik nik gako batzuk eman nahi eman nalditut bai eta hoiek lotura izango dute ba belaunaldi arteko solidaritatarekin bideoan esan bezala erantzun kidetasuna hor daukagu baita ere aukerak era ipatu behar ditugu baina bueno nola nahi ere beina dos jarrita gai honen inguruan ba egin beharko dugu ba aurrengo pausoa eman eta zein da aurrengo pausoa Eta, bueno, ba, belaunalde arteko elkarrizketa hau interesatzen zaigu beharrezkoa da. Eta beharrezkoa bada zertarako behar dugu guk. Zer irabaziko dugu horretan sakonduz gero? Galdera hoiek guztiak e, beharrezkoa dira. Ba, oiei erantzuteko, ba, erantzuna berez, ba, positiboak, ba, izango balira, ba, ba, interesatzen zaigula beste galdera bat beharko genioke gure buruari. Eta nola egingo dugu hori? Nola eraman praktikara? Nola obetu? na, praktikatu azken finean, neguneroko bizitzan egingo dugu, baina hobetu behar. Eta gure gizartea hobea izatea, gobernantza hobea izatea nahi badugu, eta belauna diarteko elkarrizketare hobea izatea, ba, pentsatu beharko dugu hori nola eraman praktikara, ba, erakundetan, politika gobernantzan, gizartean, elkarteetan, horregatik, jardunaldi edo saio hau antolatu dugu gonbidatu batzuekin eta in zuzen ere gonbidatu hoiek ba behinbetiko erantzuna ba estigute inok ezin duela baina bueno hurbildu dezaket horrelako ba aukera edo erantzun erabilgarrietara orokortasunetik eh, zehaztasunetara pasatuko gara ba Isabel Legarek bueno, espero dut ondo ahoskatu izana, ondo esan izana. Ba, bueno, Isabelen kasuan, bera nazio batuen erakundetik dator, eta hain zuzen ere, bera ekonomi eta gizarte gaietarako saiean aritzen da, eta gazteria unitateko burua da, bertan lantzen dute belaunaldi arteko, Elkarrizketaren kontu eta berak lagunduko digu ikusten hau orokortasunetik nola ikusten den nazio batuen erakundetik nola ikusten den eta zeintzu diren gako nagusiak nola aurre egin kontu honi kulturartekotasuna kontutan hartuta, nazioartekotasuna kontuan hartuta eta esperientzia desberdinatik abiatuta. Berak egoera edo panorama globala deskribatuko digu eta gero, ba bueno, ikuspegi global horretatik abiatuta zer egingo dugu, ba bertoko esperientzietara jo. Esperientzia praktikoetara ikusteko printzipio handi hoiek praktikara nola eramaten digun honean eta txarrean, baina bueno, gure lorpenak ere kontutan hartuta badaudenean. Eta horregatik gaurkoan bi oso polit izango ditugu gurean, eta hoiek ere ezagutu nahiko ditugu, lehenik eta behin Legazpiko belaunaldi arteko elkarrizketaren inguruan arituko gara eta hemen izango ditugu bertako Alkate Andrea, Koldobiko Labide eta Maria Regizere baita ere antolakuntzan diar duena eta haiek kontatuko digut esperientzian orain oldu diren, zer ikasi duten eta bar hori interesatzen zaigulako. Gero, beste esperientzia bat ere izango dugu izpide, esperientzia praktiko bat eta online ezagutuko dugu esperientzia hori Estelako posible izan pure partaidak hemen izatea. Bueno, Geneban egoitza duen Gobernuzkanpoko erakundeko kida dira, Child's, Connect, Child's Right Connect, haiek espazioak antolatzen dituzte, ekitaldeak antolatzen dituzte, eta aurrak eta gazteak izaten dituzte oinarri, eta erronka sozialak identifikatzen dituzte politika publikoako betzeko. Leire Ibanez eta Agnes Grazia izango ditugu horretarako gurekin, ni ganera jeneman orain gutxi ekitaldi batean esagutu ditut biak eta esan dezaket bene beneetan oso ondo lan egiten dutela arlo honetan. Tikas publikas. Así que nos queda un eh, escenario Beraz, kompleto-kompleto izango dugu gaurko saioa orokortasunetik zehaztasunera. Eta, ba, bueno, gero, arratsaldearen amaieran, espero dugu, kontu honen inguruko ikuspegia aberastuta ateratzea eta aldi berean ba bueno, zerbait ikasita ateratzea, ez da? E, azken finan hori izango delako erabilgarria gero gure kasuetan gauzatzeko. Besterik ez, eskerrik asko. Now it's time to give the floor to Isabel Legare. Welcome to the stage. Bueno, eta orain hitza emango diogu Isabel Legareri. Ongi etorri. very much for being with us. I give you the floor. Eskerrik asko gurekin izatearren aurrera. Arratsaldeon asko sentitzen dut baina bueno ni ez hitz egin behar dut. Izan ere oraindik oso denbora gutxi dara hemen eta ez dit euskaraz edo gaztelaniaz ikasteko astirik eman. Bueno, ikusiko duzue ingelesez hitz egiten dudala, baina zentu arraroarekin ni berez e, frantsesa naizelako, bueno, frankofona naizelako, mila esker, etorkizuna eraikiz forora gonbidatza gati, niretzat hori adamen egotea, eta benetan zuen gandik ikasteko gogoan diznator. Espero dut, nire aurkezpena lagungarria izatea zuentzat. Eta zuen pentsamoldean ere eragitea. Bueno, lehenik eta behin esan behar dizuet, belaunaldi arteko eh, elkarrizketaren gaia asko gustatzen zaidala, eta pozik nago herrialde batzuetan indarra irabazten ari den kontua delago. Azken hogeta lau urteetan, nik belaunaldi arteko elkarrizketa lantzen aritu naiz, eh, gazteekin batez ere, naziarteko elkarrizketare lan dut, eta bueno, esan behar dizuet, 2000 eta sortzian batu nintzela nazio batuen erakundera, eta 2000 eta mazortziaz geroztik, eta gizarte gaietarako zaian lan egiten dudala. Bertan, ba, bueno, gizarteko talde desberdinekin lan egiten dut, kalte beratasun egoeran daudenak, eta hor gazteak sartzen dira nola ez. Azken hiru hilabeteetan, jada bi ekitaldi antolatu ditugu, estatukidekin bat, eta gizarte zibilarekin bestea. Biak ere, elkarrizketa, belaunaldi arteko elkarrizketaren gurukoak izan dira. Eta nazio batuen erakundeko idazkari nagusiak lehentasun gisa markatu nahi du belaunaldi arteko elkarrizketa. Guk gure divizioan zer egiten dugu, ba bi gailantzen ditugu berezik. lenik eta behin aholkatu egiten ditugu estatukideak, ba politika finkoak egin ditzaten gazteria arloan. Gazteria helburu izateko eta haiekin kontatzeko. Horretarako asko ikertzen dugu, asko aztertu eta bigarrenik ba parte hartzea dugu helburu gazten, parte hartzea batez ere erabakiak hartzeko prozesuetan. Tokiko mailan, nazio mailan, zein mundu mailan. Baditugu programak horretarako. Nazio batuen erakundean erabakiak hartzeko programetan gazteria ere barne hartzeko. Eta tiara, ni hemen nago, zuekin partekatzeko zer ikasi dudan, ba, honetan lanean erzi nintzenetik eta espero dut erabilgarria izatea. Bueno, nira aurkezpena honela egituratuko da. Lehenik eta behin, Adinagatik diskriminatzea zarituko gara. Izan ere, ostopo handia da belaunaldi arteko ez da elkarrizketarako, eta ezinbesteko elkarrizketa mota bat da, azken finean, ba, bueno, ba, dineagatik diskriminatzoren aurka egiteko, azken finean, oioa eta raultza horren antzekoa da. Bigarrenik, zer azalduko dut zergatik hau, ba, oso tresna mm, boteretsua indartsua den erronka askori aurre egiteko. Eta bukatzeko, hausnarketa batzuk partekatuko ditugut belaunaldi arteko elkarrizketaren inguruan ikusteko nola lan dezakegun modu eraginkorrean, adibideak ere emanez. Bueno, goazen ba, adinagati diskriminatzea hitz egitera. Adina, generoarekin eta etniarekin batera da beste pertsona gan, nabaritzen dugun lehenengo ezaugarria haiekin interaktuatzen dugunean. Hain zuzen ere, ezaugarri hoien parabera kategorizatu egiten ditugu pertsonak. Eta hori egiten dugunean, ba, dinagatik edo belaunaldiagatik kategorizatzen ditugunean pertsonak zer agartzen dira aurre iritziak, diskriminazioa, hori guztia. Eta azken finan, diskriminazio mota bada adinagati diskriminatzea. Adinaren eta belanaldien kontzeptua jendea banatzeko modua dira. Denbora biografikoen arabera jendea diskriminatzekoa. Eta ia da batzuetan beharrezkoa dela dinagatik banatzea. Esate baterako nik urteko semeari esan aldiot ezin dela sinemara bakarri joan lagunekin ba, oraindik ez duelako hori egiteko adin legala. Eta bueno, bagero semeak ez alabak. E, alabak esaten dit, ba bueno, amazuk berrogeita urte dituzu da sarkituta zaude. Ba bueno, onartu behar horrelako komentarioak, kudeatu behar ditugu kontzeptu horiek. Bera belaunaldiak egitura familiarrak e, izan daitezke, aidetasun egiturak, eta horrela sortzen dira, ba, eh, trukatze eta interdependentzia harremanak. Aitita monen artean, loben inguruan, eta bar, eta azken finean, talde hauek elkarren behar izan dute. Ala ere, adinak edo belaunaldiak ez du definitzen pertsona baten gaitasuna edo nortasuna. Hauek ez dira kategoria sozial homogeneoak, baina askotan egia da ba jendea zailkatzen dugula adinagatik diskriminatu egiten dugula. Eta askotan belaunaldiaren kontzeptua nahikoa izaten da politika gintzan kontutan hartzeko, ero erabakiak hartzeko prozesutan oinarri hartzeko. Eta azken finean edatu egiten da adinagatik diskriminatzea hau. Baina zer da dinagatik diskriminatzea? Ba, hiru gauza gertatzen dira, lehenengo estereotipoak agertzen dira, pentsa moldea. Bigarrenik aurreritzia nola sentitzen garen eta hirugarrenetik diskriminazioa. Hau da, nola jarduten dugun gureganako edo ganako adinaren arabera. Az gaitezen estereotipoekin, hau da, nola pentsatzen dugu gaur. Ba, estereotipo hauek barneeratu egiten ditugu eta gero horren arabera pentsatzen dugu eta din konkretu baduen pertsonen ideia bat egiten dugu. Esate baterako pentsa dezakegu adineko pertsonak oso txarra direla teknologiarekin, baina hori azken finan adinagatik diskriminatzea da. Nik nire aitari, laro gehieta zei urte ditu, da bain esan nion, zer da TikTok? Eta zan zidan, aber, ni badaki zer den TikTok, eh? Horrek erakusten digu, babai, estereotipa sortzen ditugu adinagatik baita ere. Aurre iritzien kasuan, Mm, horrek islatzen duten nola sentitzen garen, ba, nera betalde bat ikusten dugunean, ba, gauean kaletik ba, beldurra sentitzen dugu eta kalea gurutzatzen dugu haiekin ez gurutzatzeko. Bai hori aurre iritzi bada. Eta beste adibide bat. Norbait ez kontratatzea adinagatik, hori ere adinagatik diskriminatzea da. Gainera, ba esate baterako e, gobernuan jarleku bat ez izatea, ba gutxieneko adina ez dutelako, ba hautagai gisa aurkesteko, hori ere azken finean diskriminazioa da, adinagatik diskriminatzea. Gu ez gara pentsa molde horrekin jaiotzen, baina goiz barneratzen dugu da, denborarekin indartu egiten da pentsa molde hori. Esate baterako aur txiki txikiak jakitun dira, ba, kultura horrek adinagatik markatzen dituen diskriminazio motena. Ba, ipuinen gatik, telebistan ikusten dutena gatik, kultura familiarren gantik, eta dena delako gatik, eta hori guztia gero barneratu egiten dute. Adinagatik diskriminatze hori ba, guzti sustraituta, barneratuta dago, eta sozialki gainera, onartuta dago, sexismoa eta rasismoa baino gehiago baina nun gertatzen da. Norberaren ganakoa izan daiteke, pertsonen artekoa, instituzionala, ba, bai. Norberaren e, aurkako diskriminazioa adinagatik egiten denean, ba, idei hau barneratzen denean gertatzen da. Pasadenen astean esate baterako, software berri bat, eh, erabiltzen ikasi bar izan nuen eta asko kostatu zitzaidan nik neu pentsatzen nuelako ikasteko zarregian nintzela. Beraz, adinagatik diskriminatzi hori gureganako ere egin dezakegu. Gero, pertsonen arteko e, eh, adinagati diskriminatze hau ere gerta daiteke. Familia artean, esate baterako, gurasoek semalabei esatea, isilik egoteko kontu baten inguruan ez dakitelako. Arau sozial politiko ez eta praktiko ez ari gara, erakunden artean ere gertatzen da, azken finan erakundetatik ere mugatu egiten direlako aukerak badinagatik ba, jendeak izan dezakeen aukera. Esate baterako nork dio irurogeta bostu urtetik gora ditugunean ezin dugula lanik egin, ez dugula zertarako balio. Erakunden kasuan adinagatik diskriminatzen denean eragin handia du gizartean, batez ere gazteengan, eta askotan pertsonek ez dute ikusten erakunden artean ere adinagati diskriminatzen dela, ba, arauak eta praktikak aspalditi datozelako eta erritu ohitura bihurtu direlako, jadan normaltasunaren parte direlako. Beti ez da naita e, diskriminatzen, baina azken finean legitimatu egin dezake pertsonak boteretasunetik kanpo geratzea eta azkenean botere egitura asimetrikoa bihurtzen da. Adinagatik diskriminatzen da bai eta mundu osoan zehar giza eskubidea kentzen dizkie honek jendeari gainera. Eta, bueno, orain gazteak adinagatik diskriminatzen direneko hori izan nahi dut izpidegia da jende guztia diskriminatzen dela adinagatik, baina gazteen kasuan ez da askotan aipatzen. Ez behintzat arlo publikoan arlo desberdinetan, politika gintzan, eh, sistema legalean, lan munduan, arlo guztietan gertatzen da baina egia da Adineko pertsonak adinagatik diskriminatzea ba, gehiagotan izaten dugu laspide eta gehiago ikertu horren inguruan. Baina, bueno, azken urteetan ikerketa hildo bat nagusitu da eta e, kasu horretan lantzen dena da politika gintzan nola agertzen den adinagatik diskriminatzea hau. Eta ikusi dugu badagoela joera bat gazteak kontutan esartzeko. Haien nortasuna regulatzen dugu, esaten digun nor izan behar diren. Eta gero horregaitik mugimendu politikoetan ez dugu gazte askorik ikusten bideoan ikusi dugun bezala. Eta bueno, gero jorratuko dugu kontori, baina hori baino lehenago zuekin partekatu nahi du diapositiba bat, Europaren ingurukoa. See that younger people report more ageism than other age groups. So on the left hand side... Europan, Beste din talde batzuk, baino gehiago, beratzen dute adinagati diskriminatzea gazteek. E, ez dakit diapositiban ikus dezakezuen, baina gazten euneko berrogeita ama bostak dio, errespetu faltaz tratatu dituztela, eta euneko berrogeita batak dio, gaizki tratatu dituztela. Bigarren adin taldea dugu, hau, diskriminazio mota, hau, pairatzen duena. Europan gazteak dira gehien bat adinagatik diskriminatuak izaten direnak. Europan talde desberdina konpara ditzakegu, baina munduko beste leku batzuetako datuak ez ditugu. Espero dugu hori laster aldatzea. Bueno, eta orain goazen ba, politika gintzan gazteriak adinagatik nola diskriminatzen diren ikustera. Hogeita mar urtetik beherako gazteak diputatuen euneko biko baino gutxiago dira eta parlamentuetako goi eta behe ganberen euneko hogeita bostak eta goi ganberetako uneko irurogeta amairua kontutan hartzen badugu ez daukate hogeita amar urtetik beherako diputaturik eta gainera Munduko herrialden euneko irurogeta marrak banaketa bat egiten dute adinaren arabera, jakiteko noiz den legezko adina jarleku bat izateko gobernuan. Goigan beren kasuan, ama sortzi eta berrogeita urte bitartan izan behar dira jarleku bat lortzeko. Eta hogeita sortziko masei urte izan behar zaten dira batez bestean benetan postu ba lortzeko bertan. Horrek esan nahi du gazteek, ba amar ama sortzi urte espero behar dituztela, amar urte hobeto esan da urte betetzen dituztenetik bajarleku bat lortzeko gobernuan. Beraz, amazortzi urte ditugunean boskatu bai, baina kargo publiko baterako hautagaitza aurkeztu ez. Kuotak daude, gutxieneko adin mugak, ordezkaritza proportzionala, parlamentario gazten sareak, gero ba, parlament, gazte parlamentuak, parlamentu inklusiboak, Oie guztiak izan dal, ba, konpon dezakegu baina nola lortu hori guztia? Ba, bela, unaldi harteko elkarrizketaren bitarte ez tartean. Eta bueno, goazen baitz egitera adinagatik diskriminatzeak duen eraginaren inguruan. Bidean ikusi bezala, bizitzaren hainbat arlotan izan dezake honek eragina. Eta gizartaren funtzionamenduan ere eragin izan dezake e, honek arrazakeria, sexismoa eta barda kartza eta gainera berdintasunik ez alarriagotzen du. Era berean, kontzeptu okerrak sortzen ditu eta politika gintzan ere eragiten du. Sortzen ditugun aukeretan, eta hori azken finean garrantzitsua da da gaur lantzen ari garen gairako, izan ere, diskriminazio honek bi belaunaldi elkarren aurka jarditzake abantaiak murriz ditzake eta horrela gainen ez dugu ikusiko badineko pertsonek eta gazteak zer ekarpen egin ditzaketen. Eta bueno, hau zidan irazken diapositiba diskriminazio motonen inguruan. Asko gustatzen zaiga hau, baina hau azken diapositiba da. Badago mm, mundu mailako txosten bat, adinaren ziozko diskriminazio buruzkoak, eta bertan hiru estrategia planteatzen dira honen aurka lan egiteko. Politikak eta lege gintza alde batetik. Diskriminazio mota hori aurre egiten laguntzeko erabilgarriak izan daitezke, bigarrenik eskuntzarloan esku hartzeak lagundezak, eh, informazio ematen delako, ezagutza, gaitasunak, eta jarduera desberdinak ere barne hartzen dira empatia lantzeko, eta bueno, bideon adibideonak ikusi ditugu. Hirugarrenik belaunaldi arteko esku hartzeak ditugu, hau da, belaunaldi desberdinetako pertsonak batu, aurre iritziei eta estereotipoi aurre egiteko. Azken finean hori da modu eraginkorrenetakoa diskriminazio mota hau murrizteko. Guztiok batera, hobeto esan da hiru estrategia hauek batera narratiba alda dezakete. Narratibak positiboagoak, zehatzagoak izan daitezke. Izan ere, kultura alda daiteke begira emakumeek zer aldaketak ikusi dituzten azken hamarkedetan beraz bai adinagatik diskriminatzaren aurka egin dezakegu belaunaldi arteko jardueren edo eskuartzen bitartez baina honek badak hartza abantaila gehiago ere bai bueno lehen gezurtxo esan dizuet hau delako azken diapositiba diskriminazio motenen inguruan. Gaiaren inguruko interesa baduzue irakurri aipatu dudan txosten hau. Txosten hau eh, osasunaren mundu erakundeak, eh, egin zuen beste eragile batzuekin batera eta interesgarria da oso. Guazen orain bai belaunaldi arteko elkarrizketaz hitz egitera. Badakigu zer den diskriminazio mota hau eta badakigu zer nolako lotura duen elkarrizketa honekin, ezta? Ba, orain zer azalduko dugu ba elkarrizketa mota honek nola lagundi ezaguken hiru kontu lantzeko. Azkar, azkar errepasatuko dut, ez da bai da motau zertan datzan, eta, bueno, iru puntu laburra ipatuko ditut, eh? jarraitu aurretik esan behar dizuet, belaunaldiarteko elkarrizketa terminoak, ba, ez da baida interaktiboi egiten dila referentzia. Batzen ditugu, adin belaunaldi desberdinetako pertsonak, ezagutsa trukatzeko, esperientzia trukatzeko, eta bar, kontua ez da belaunaldi bat hitz egiten aritzea eta beste antzuten. Edo belaunaldi batek besteari irakastea. Truke bat da, ikuspegiak trukatzean datza. Gainera, belaunaldi arteko solidaritate kontzeptuare barne hartzen du osagarria da. Elkarrizketa mota honekin bat dator. Eta zer esan nahi du? Ba, gizarte koesioa egon behar dela belaunaldien artean belaunaldi arteko solidaritateak lotura du egiten denarekin ekintzekin. Eta gero aurrerago beste kontzeptu bat, belaunaldi arteko berdintasuna ipatuko dut, baina hori aurrerago. Guazen ba, iru puntu hoiek lantzera. Zertan lagun dezake belaunaldi arteko elkarrizketa honek etorkizuna eraikitzeko. Balenik eta behin belaunaldi arteko elkarrizketak gazteaik politika gintzan gehiago parte hartzeko lagun dezake, erabakiak hartzeko prozesuetan baita ere, eta gainera epeluzerako pentsamendua susta dezake. Goazen lehenengo puntua sakonago lantzera. Eta honek lotura du niri asko gustatzen zaidan beste gai batekin baita ere, beraz, behar bada usatuko naiz kontonen inguruan ere. Askotan esaten da gazteak eh, politikoki apatikoa direla, hau da, ez dutela inongo interesik politikan, baina egia ote da. Duela gutxi, munduko toki guztietan, jendeak inklusio handiago eskatu zuen gazte gehiago kontutan hartzea erakunde publikoetan, izan ere inklusibitate hori ezinbestekoa da hemen bestela pertsonek ez dute konfiantzarik izango instituzioetan, ordezkaritza bat espatute ez dute interesik izango. Eta gainera talde bat ordezkatuta espadago mm, gobernuan edo politika gintzan azkenan zalantzan jarriko da gobernu edo erakunde horren legitimitatea. Gero eta presio gehiago egiten ari da gizarte zibila gazteak batez ere dorrek aldaketak ekarri ditu aurrekariak oso posgarria da. Esate baterako mundu osoan protesta mugimendu asko egon dira eta hoiekin erakutsi da erakunde politiko eta publikoen jarduna baldintzatuta dagoela. Talde desberdinak eta batez ere gazteria kontutan hartzeak baldintzatzen duela. Eta bueno, esan beharra dut hau nazio artean gertatzen dela bai, baina maila guztietan gertatzen dela nazio batuen erakundean ere bai. Gazteek esaten dute e, ez daudela ordezkatuta maila nitzeko sistema honetan. Beraz, gazteak erakunde publiko tradizionaletan parte hartzen ez badabiltza zertan ari dira. Bakasu askotan, ba plataforma propioak sortzen ari dira. Hau da, plataformak alternatibak sortzen dituzte. Esate baterako, online parte hartzen dute, e, bideoan aipatu da, baita ere, Guk online parte hartzeko aukera dugu, gazteentzako aukera bada, norbanakoen ekintzetan edo ekintza kolektiboetan online parte hartzen dute, da online mugimendu hauek gero eta boteretxoagoak dira eta gai dira, ba, e, diskurtzo publiko eta politikoan eragiteko. Esate baterako e, da berrian ikusi genuen online mobilizatzea garrantzitsu izan daitekela mugimenduan eragin handi izan zuelako horrek. Beste adibide bat, Beste adibide bat litzateke, klimaldaketaren aurrean ekiteko gazte mugimendua. Gazte kargi utxitzuten etzaudela ados erakunde publikoek klima aldaketaren aurka egiten zuten lanarekin. Mugimendu honekin, gazten ahotsa entzun zen nazioarteko espazio horretan. Guztiok oraindik dik buruan duzue Greta Thunberg, ez da? Nazio batuen erakundera etorri zenean Greta, eta gogoan duzue zer esan zuen, zanolako eragina izan zuen horrek. Beraz, gazteak askotan oiko parte hartze bidetatik, parte hartze politikorako bidetatik aldendu egiten dira. Eta hori ez da etzaielako politika e, interesatzen, baizik eta frustrazioa sentitzen dutelako oiko bideoiekiko askotan estirelako direlako eraginkorrak eta sarkituta geratu direlako. Frustrazio horrek batzuetan badu zer adinagatik diskriminatzearekin, e, esperientzia falta esate baterako adinagati diskriminatzeko modu bat da. Gaztei esaten zaie batzutan, e, zuretzan da itxaron beharko duzu, egia datorkizuna zaretela, baina horrendik ez dakizu ezer. Hori estereotipo bat da, hori izate estereotipo bat da. Hala ere, gazteek parte hartzea ezinbestekoa da. Gaztei esker praktika inklusiboagoak lor ditzakegu gazteak kontutan arditugu ohiko bide politikoetan eta bermatu beharko dugu espazio horretan egon daitezkela, eskubidea dut espazio horretan egoteko. Belaunaldi hartako elkarrizketa erabili bar dugu estereotipo edadista hoiei aurre egiteko, gazteria ez baztertzeko. Belaunaldi arteko elkarrizketa oso baliotsua da sesgoak eta horrelakoak baztertzeko. Argi esateko, nik ez gazteek bide politikoetan parte hartzeko zailtasunak sesgoen ondorio direna. Egiturazko oztopoak ere badaude, instituzionalak direnak. Esate baterako gazteek, ba bueno, ba gobernuan postu balortu nahi dutenean, jarleku bat horretarako ere badaude oztopoak. Baliteke pertsonek ez ikustea adinagatik diskriminatzen dela erakundeetan, ba orain dela askotik gertatzen den zerbait delako eta estelako zalantzan jartzen edo kuestionatzen. Belaunaldi arteko elkarrizketak zer gehiago lor dezake? Ba bueno, erabakiak hobeto arditzakegu elkarrizketa horren bitartez. Ikusi berri dugun bezala, gazteria ez dago behar bezala ordezkatuta, arlo politikoan, eta adineko, e, adineko pertsonak hobeto errepresentatuta daude arlo politikoan. Hori landu berra dago. Belaunaldi arteko elkarrizketaz balia gaitezke, agenda politikoak sortzeko horrela, erabakiak hartzeko prozesuetan berdintasuna lortzeaz gain, e, aukerak edo irtenbideak jasangarriagoak izango dira. Belaunaldi arteko elkarrizketa bestalde politika inklusiboak egiteko bide izan daiteke. Zer esan nahi du horrek? Ba, irisgarria izango dela politika hori. Baina zer esan nahi du horrek aldi berean? Ba, proba batzuk erakusten dute politika inklusiboak egiten badira, ba, bueno, informazio gehiago ematen dela, e, gaitasun fizikoak hobetzen direla, onura asko dakartzala. Asko ikertu da azken finan honen inguruan, asko ikertu da gazteria politikan barne hartzaren inguruan. Baina, begira baita ere emakumeak politika gintzan txertatzeak zer nolako probak dakartzan. Probak erakusten dute emakumeek parte hartzen dutenean politika gintzan eta bitartekaritza lanetan bake prozesuak azken finean eraginkorragoak direla, hobea direla, emaitza hobea daudela. Eta gainera, irabazi handiak sortzen dira emakumeak txertatzeak hori guztia, eraginkortasun arloan eta hobeto erantzuten zaie herritarren behar izanei. Eta gainera talde etnikoen artean, zein galderdi politikoen artean, egoten den lankietza hobea izaten da emakumeak tartean sartuz gero. Espero dugu gauza beragitea gazteekin. Eta zuek lagun badezak banigatik edarto. Eta zer gehiago esan behar dut ba, belaunaldi arteko elkarrizketaren garrantziaren inguruan? lagungarria izan daiteke epe luzera begira pentsatzeko. Jada jakingo duzuenez, politika nazionala zein nazioartekoa epe laburrera pen, epe laburrean pentsatzen oinarritzen da, ez da? Berehalako onuretan zentratzen da. Ez hemen gertatzen denik, baina askotan gertatzen da. Boterea duten pertsonek postua defendatzen igarotzen dute denbora eta bera zertan zentratzen dira irabastean, botoak irabastean eta areagotzean. Era berean, gero eta azkarra gogoaz mundu honetan, volatilitate izugarria dago, eta dinamika politikoa izugarria aldatzen da azkar. Azken finean, arduradun politikoak bere alako irten oinarritzen dira azken finean, beste belaunaldi batzuen kaltetan bada ere. Baina, bueno, gero eta almen handiagoa dugu etorkizunari aurre hartzeko, esate baterako, eredu klimatiko desberdinak ditugu, hogeta bat garren mendea maierara bitartean. Etorkizunari buruzko ezagutza hori ekintza iturri izan behar da. Ekintza politikoan islatu behar dugu. Aurre ikuspen estrategikoak aintzat hartu behar ditugu eta arrisku katastrofikoetarako ere prestatu beharko gara. Hori eginez gero hobeto gongo gara. Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, lenguaiak lagun dezake, etorkizuna zari garenean jendea, ba, bueno, ez dakiz baina etorkizuneko belaunaldi zari garenean pertsonalagoa da kontuan. Eta nire seme nire jobak, zure seme zure jobak diodanean, ba, ikuspegia guzti zaldatzen da. Beraz, erabiltzen dugun izkerare zaindu beharra dago. Lehen esan dut, ba, belaunaldi arteko berdintasuna zere arituko nintzela. Baina zer da, bueno, ba, urrengo belaunaldiekiko ditugun ardurak kontutan hartzean datza, haien interesak kontutan hartzean. Batzuek belaunaldi arteko justizia esaten diote behar, badanoiz noiz baita entzun duzu terminoa. Etorkizuneko belaunaldiak oroar ez daude ordezkatuta egungo erabakiak hartzeko prozesuetan, haien behar izanak ez dira kontutan hartzen, baina hartu behar ditugu kontuan, bai, erabakiak hartzeko. Eta horrek maila nazionalean zer esan nahi du? ba, leku batzuetan ba, komisionatuak edo batzordeak sortu dira etorkizuneko belaunaldientzat eta aholkuak ematen dizkieke gobernuei ba, ikusteko orain egiten denak etorkizunean jaioko diren pertsonengan eragina izango duela. eta maila nitzeko arloan gero eta mm, pertsonak gehiagok proposatu dituzte aukera desberdinak etorkizuneko belaunaldiak errepresentatzeko nazio batuen erakundaren egituran. Nire aurkezpenaren azken atal honetan adibide batzu, jardunbide goki batzuk aipatuko ditut. Egia da dela gustatzen askorik, ba, adibideak ematea askotan sormena mugatzen delako, baina bueno, nik lau adibide aukeratu ditut, Finlandian esate baterako, badaukate tresna bat, bizitzan zehar izan beharreko eragina neurtzeko dena, eta horrela sesgoak ekiditen dira Ugandan baita ere, badaukate e, belaunaldi arteko komunitaterako proiektu bat, antzerki oinarri duena, e, Kanadan, bestalde, badago Generation Squeeze deitzen den e, elkarte bat, hau da, azken finean, belaunaldiak atxutsatzea esan nahi du, eta haiek zer egiten dute, ba, gobernuak aholkatzen dituzte, haien politikak bidezkoagoak izateko. Bestalde, nik lan egiten dudan saiean, Gazteak ditugu estatuki den delegatu ofizial gisa, hau da, nazio batuen batzar nagusira datoz eta estatukide desberdinen e, izenean hitz egiten dute. Guazen orain jardun bidego kipare bat ikustera. eredu hauek kontinuum bat bezalakoa dira, ez da? Kontratu sozialak dituzte oinarri. Beste modu batera esateko. Belaunaldi arteko elkarrizketarako ereduak oso kontratu sozial ahuletan oinarrituta egon aldira. Hau da, ni kontsultatuko zaitu da, ba, baina gero erabakian ikartuko ditut. Eta gero, beste aldean, kontratu sozial sendoagoak daude. Lidergo partekatua dago. Erabakiak modu partekatuan hartzen dira. Hemen pare bat adibide. Batzuk lehen aipatutako herrialdeekin zerikusia dute, eta badago bat, gazten kuotak jartzean datzana, politika gazten parte hartzerako kuotak jartzean. Nik e, eh, biera bat eh, izan dut, gaur goizean, Gipuzkoako foru aldundiko ordezkari batzuekin, eta ikusi dut hemen egiten ari ziraitela gauza batzuk, online interakzioa, finantzak eta hilo desberdinak, proiektu komunitarioak, aldundiaren finantzak eta dutenak, eta bukatzeko hori bai haure garrantzitsua da, datuak biltzen dituzte kargu politikoek. Jardunbide egoki hoiek gainera nazio batuen erakundaren txosten baten agertzen da, lehen aipatu dizudan txostenean. Horiz esan guztia banire partetik espero dut erabilgarria izatea, eta pentsatzen ari zaretenean nola aritu alzareten elkarlanean etorkizunera begira, nola parteka dezakegun boterea, nola aritu lidergoan, nola egin lidergo partekatu hori. Kontutan hartu hau. Izan ere, behin esan zuten, ez da, belaunaldi arteko harremanak landuz gero, arazo guztiei aurre egiteko gai izango gara, eta nik benetan uste horrela dela, eskerrik asko. Eskerrik asko, Isabel. Eseri, mesedez. Eskerrik asko zura aurkezpenagatik, eskerrik asko zure ideiak eta dibideak gurekin partekatzeagatik. Horrela guk ere ideia berriak izango ditugu ezta, da, gazteen parte hartzea sustatzeko eta belaunaldi arteko elkarrizketa sustatzeko baita ere. Zuk esan bezala, elkarlana da bidea, elkarlanea da gai komun balantzeko erraza dirudi bai, baina bueno, oztopo asko daude ezta eta tira orain guazen ba esploratzera esandako guztia. Berriro ere, Mikel Manzisidor gonbidatuko dugu estenatokira, lehen ez dugu aurkeztu ere egin Bueno, Mikel Manzisidor bera, eskubide sozial, ekonomiko eta kulturalen batzordeko kide da nazioaten erakundea eta nazioarteko zuzenbide irakaslea ere da deustuko unibertsitatean eta etorkizuna eraikiz foroko lankidea ere bada. Eta horren gainera beste bi pertsona gonbidatuko ditugu aner eta inaki bideoan ikusi ditugu aner unano eta inaki garzia. Ongi etorri. Gauzue, komo kerais. Así que bueno, vamos a abrir un... Bueno, hemos escuchado, os hemos escuchado. bideoan entzun zaituzte eh? eta orain estenatokian goazen ba elkarrizketarekin astera eta bai publikoak galderak egin ditu jada beraz espazio txiki bat ireki beharko dugu galdera hoiei guztiei erantzuteko aplikazioaren bitartez, gipuzkoentz aplikazioaren bitartez egin dezakezue, elkarrizketan parte hartu nahi izan ez gero, Isabel ba, galderak egin nahi izan ez gero, hortik. Aurrera. Ezkerrik asko. Bueno, Eskerrik asko Isabel zure itzaldiagatik. Oso gauza interesgarriak esan ditu eta niri asko gustatu zait aurkezpenean erabili duen lehenengo gauza, ez da? Gogoan baduzue aurkezpenean hasieran estereotipoak aipatu ditu, nola ditugun aurrenditzi hoiek, nola pentsatzen dugun diskriminazioa. Zergaitik gustatu zait berak esandakoa? Ba, bere egin duelako ikusi dugun norberaren estereotipoak eta ere baditugula, osken hori da bidea gure buruari galdetzeko, zer pentsatzen dugun gure buruaz? Niri behintzat horrek eh, balio izan dit, ba nire buruari hori galdetzeko, ez da? Bestela ez niok egingo ba. Era berean, provokazio gisa balio du ikusteko aurkezpenean estereotiporen bat edo bazegoen, esate baterako badago bat provokazio modura, pentsa moldeak, epeluzerako pentsatzea, hori gehiago da gazteen kontua, ez da, baina intuitiboki logikoa den zerbait da. Azken finean gazteak hemen egongo dira luzaroago, eta gu, ba, dineko egiten goaz, gutxiago geratzen zaigu, bizitzan, eta beraz, ba, gaztei gehiago interesatzen zaie, ez da. Baina praktikan beti izan da horrela, edo adineko pertsonek atzera gehiago begiratzen dutela uste dugu, edo galdera bada, eh? esate baterako buruan dugu ba aitita baserrian arbola balandatzen etorkizunerako, baina bueno, ba asteak orain dituzte behar izanak, orain dituzte arazoak. Estereotiporik egon daiteke horren inguruan. Epe luzera pentsatzen duena ba esate baterako gaztea direla da gero praktikan diferente izatea. apatia aipatu dugu, ez da? Ageriazko apatia baita ere. Uste dut hori galdera ikurren artean jarri duzula, ez da? Apatia da beste zerbait da. Ba, bueno, distantzia bai badago gazteak aldendu egiten dira politika gintzatik, tradizionalki politika gintza sari gara, eh? politika gintza tradizionalaz. Badago beste alderdi bat, oso interesgarria dena eta ezinbestekoa dena, bideon askotan atera dena, equity e, eh, belaunalde arteko berdintasuna izan da, ez da, bideoan esate baterako pentsioak aipatu dira, baina zor publikoa ere aipa daiteke. Izan ere, no ordainduko du zor publiko hori, zein preziotan. Baina, bueno, hemen ez bai sarreratxo egiten ari garenez, hor txiko dut. Eta esate baterako eskuntzera ipat dezakegu, esan dugu esate baterako elkarrizketa honi oh, ba, eltzeko ba, arauak behar ditugula, baina eskuntzaren landu beharra dagoela. Hori sakontzerik bai, esperientziaren bat, gakoren bat, izan ere suposatzen dut hemen jende nahikotxo dagoela eskuntzarloan lan egiten duena. Bueno, balenik eta behin... Ba, provokatzaia diren galdera gustatzen zaizkit. Eskuntzari dago kionez, eskuntza zentroetan egiten ari diren zerbait, eta oso arrakastatxoena da zera da, rolen jokoa hainbat e, esperientzia egon dira, belaunaldi desberdinetako jendeak hartzen dute ikasgelara, eta gero kontrako rolarekin jokatzea esaten zai da, da, adineko pertsonek gazten rolartzen dute eta alderantziz, eta horrela desmitifika ditzakegu estereotipo batzuk. eskuntzarloan egindako esperientzia ohiok oso polita dira, txostenan ageri dira, eta honena da, e, pertsonaliza daitezkela norberaren testu ingurura, edo helburuetara, edo eskuntza zentroaren egoerara, ez da? Horregatik etzai gustatzen adibideak ematea askotan sormena mugatzen delako, ez da? Aukerak mugatzen direlako. Baina bai, rol jokoa oso garrantzitsua da, eta garrantzitsua da baita ere, ba, testu liburuak, ipuñak, aztertzea, estereotipoak identifikatzeko, dekusteko adinagatik nola diskriminatzen dugun baliabide horietan ere, hori egin izan da eskoletan ere, eta irakaslea konturatu ziren, ipuin batzuen kasuan, ba, jara estereotipo batzu kontsolidatzen hasiak zirela, ipuinen bitartez, Eta horrela azken finean hori ikusita liburuak aztertuta ba, irakaslek hobeto aukera ditzakete zein liburu irakurriko dituzten. Eta hau adibide bat baino ez da, baina inbat ere du egon daitezke eskuntzarloan. Eh, haciéndolo, ¿no? Por el, por el camino, pues, o sea, Anel, por ejemplo, ¿quieres eh, participar? Bai, bueno, ez dakiten beste aipatudan gai hau, beakin orkizpenean, baina nahi sortu zaizalantza bat, dala, bueno, kontuan izanik, ba, nazio bat dutatik izatu zela, eta izango, eh, ezagutza izango ezula beste realde batzun errealitatea, eh, errealitatean, ni galtu nahi nizun, ba, ea e, arrakala hori herrialde desberdinen artean e, berdina den edo ez edo, herrialdeen artean arrakala ondiagoa edo txikiagoa daun, da nire galdera. Eta ala bada, e, zerk sortzen duen arrakala desberdina izatea? E, zerbait kulturala da, hezkuntzak eragiten du, edo, arraz, edo erabaki politikoak gara egiten dute. I missed the beginning of the question, so you're talking about the political... Bai, bueno, ez dut eh, lehenengo partea entzun, galderan lehen partea. Between different generation, generations, eh, if it is eh, the same between countries. Mm -hmm. Okay, I understand. Belaunaldin arteko arrakala herrialde batetik bestera aldatzen, ote den? Bai, nire aurkezpenean esan dut gazteak adinagatik diskriminatzearen kontu hori estela ondo azertu, ez ditugu datu asko mundu osorako. Europa mailan ditugu datuak. Beste leku batzuetarako horren beste datu, beraz lehenik eta behin gehiago ikertu beharra dagoela esan behar dut e, diskriminazio mota hau nola ikusteko nola gertatzen den diskriminazio mota hau beste leku batzuetan baina gazteek diote badaudela desberdintasunak herrialde batetik bestera, eskualde batetik bestera, adinagatik diskriminatze hau mm, tokiko mailan errotuta dago, komunitate barruan gertatzen da, familia barruan baita ere, geruza asko daude horreta guztie dute eragina azken finean, diskriminazio motonetan. Beraz, ez, egoera ez da berdina herrialde guztietan, baina erantzun luzeago ematearen, esan behar dizut, gehiago aztertu beharra dagoela. Bueno, azteko eskarrik asko, emateatik aukera hau. Eh? yo preguntaría, bueno, algo que a mí me, preocupa eh, cuando hablamos de brecha, generacional, cuando hablamos de diálogo generacional, lo que antes hablábamos de, una brecha que podía ser entre unas personas de 20, 25 años a 65 hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos, veo que, esas brechas se están multiplicando, están aumentando. ¿no? Entonces, no es lo mismo, eh, digamos, la diferencia que podamos tener en el río con la que pueda tener yo con uno de, 80 85 años que estamos hablando idiomas completamente diferentes y estamos jugando en el mismo escenario. Entonces, ¿qué políticas, qué, es lo que nos podía bueno, aconsejar o por lo menos a qué nos podía ayudar? That, that's a very important point and I think I might skipped Bai, uste dut oso garrantzitsua dela eta ez du inguruko ezer esan ira Guk badakigu 2022an 25 urte izatea eta mila beratzen deruro gehian bost bosturte izate guztiz desberdina dela, esperientzia guztiz desberdina da. Gaur egun desberdintasun handiak daude, faktore desberdinak sartzen dira jokoan pertsona gaztea izatetik heldua izatera pasatzeko trantsizio hori, ba, bueno, luzeagoa edo laburragoa izan daiteke norberaren egoera ekonomikoaren, herrialdearen eta familiaren arabera. Kasuak desberdinak dira oso. Gazteriaren zentzu hori ideia hori ere desberdina da, faktore desberdinen arabera. Gehiago ikertu behar da, orain zer dakigu bagazteek esaten digutena. Kasuak desberdina dira eta nik uste dut informazio gehiagorekin joerak patroiak identifikatu alko ditugula eta fenomenoa hobetu ulertzeko gai garenean orduan txe emango ditut nik aholkuak edo gomendioak. Kontu hau nahiko berria da, orain txukoa da eta horregatik gehiago ikertu behar da. Orain kontzientzatze bidean baino eskabiltza. Galdera batzuk iritsi zaizkigu Isabelentzat beraz planteatuko dizkizut orain bertan. Horietako bat hemen txedoa. Zure ustez herri administrazioen baitan eta politikarien artean ikusten duzu prestutasunik gazteriak esan beharreko entzuteko eta benetan haiek entzuteko eta politika gintzen aritu nahi diren gazteak kontutan hartzeko. Gazteak defendatu zete zaldarti politikoak, zu altalaia horretatik zaudela, ba, nola ikusten duzu? Okay. So uh, since you are working at the United Nations, uh, do you see the administration... Nazio batuen erakundean lan egiten duzula kontutan hartuta, sukuste duzu politikariak pres daudela gazteak botere gintza horretan kontutan hartzeko, haiek ere politika aritzeko? Ba, bueno, hemen erantzuna. Mesedez ez bota emetik, eh? Benetan nik egia esango dudalako. Oroar, Bai, gero eta prestutasun handiagoa dago politikarien partetik, ba, gazte ilekutsoa guzteko, baina lan handia egin behar izan da horretarako. Urte asko eta asko igaro ditugu estatukidei eskatzen, irekiagoak izateko, gaztea kontutan hartzeko. Gu, hasieran kontzientziate lanetan aritu ginen, ba, estatukidei esaten ba, zer den gaztea izatea, eta gero, ba, paper aktiboago hartzen utzi genien. Eta gero, kontzientziazioarekin, ba, bueno, kontu hobetzen joan da, eta orain, jada ekintza espezifikoa gauzatzekotan ari gara, boterea partekatzeko saiak egiten. Oso saia da, bide honetikoaz, baina egia da, oraindik ba, dispozizio hori sortu behar dela prestutasun hori ekintzen kontu hau oso saia da. Adibideak ugaria dira hori bai, adibide ugari daude oso ona direnak, baina oro har esan behar dut oraindik ere politikariek estatuskoa defendatzen dutela, baina bueno, bide netigoaz. dira, ez, e, pertsona nagusiak esan ez, baina hauek demora guztian Twitterren daude, baina eski igual ez daukazu de beste ez? <laughs> bueno, ez dakit, izan daiteke, ez da? Bueno, era orokor batean, esan ez. <laughs> Mm. Nos queda, kifar, una última pregunta breve. Galdera laburren bat, Does it count for young people? Pertsona gazteentzat sentitzen duten apatia hori kontutan izan da Ba, bueno, eske apatia hori ezin da ulertu kontutan izan da. Bueno, ez du galdera ondo ulertzen, hemen aipatzen da gazteenganako apatia eta baby boomerrak buru dituen merkatua. Bueno, al final estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Bueno, kontubera da ez da, aukera falta gara. Gazten arteko apatia aipatzen da, baina egia zein da, ez dut el uh, uh. Bueno, bazken ba, itzak eta honekin bukatuko dugu. Bueno, gazte, igalde 10 egu, baina nik uste dut... Estela dela apatia, oza, ez dute aukerarik, ba, gaztek ez dute aukerarik, eta zer egiten dute, ba, beste bide batzutatik aukerak sortu, sare sozialetan esate baterako, kapital sozialeko proiektu desberdinetan, izan ere, atejoka ari dira, plataforma tradizionaletan, eta ez die inorkaterik irekitzen, edo ez behintzat nahikoa. Horregatik nik ez dut uste apatia kontua denik, haien aukera propioak, plataforma propioak sortzen ari dira. Baina, bueno, esan dezatela haiek, that there, there is, I think that a part is the lack of uh, access, but also I think that the, the young people is changing the ways of doing politics and moving the power from the parliament to Twitter can be, like for... Politika gintzaldatzen ari dira gazteak eta azken finan parlamentuan egiten den lan hori boter hori sare sozialetara eramaten ari dira. Twitterrera torrelakoetara. Eta behar bada denbora gutxi barru ikusiko dugu bai aldaketa hori, erabakiak hartzen diren modua aldatuko delako. Ba oso potentea da hori esan duzun ez da, baina zaia, zaia ere bai. espazioen legitimitate politikoaren kontu hori oso zaila da beste foro bat beharko genuko horren inguruan aritzeko. Amabos minutu baino esken ituen ez igaro dira amabos minutuak eskerrik asko parte hartu duzen guzti, Isabel Zuri batez ere eskerrik asko, eskerrik asko hemen hainbat aldetatik eraso modukoak egon direlako nola baita esatearen eskerrik asko. Si, os voy a invitar a, a volver a vuestros asientos. Es que... Zuen eser lekuetara bueltatu, mesedez. Eta, Mikel, bueno, después de haber abordado el marco... Eta orain, nazioarteko egoeraren inguruan, hausnarkete ideia zaritu garen honetan, eta belaunalde arteko arrakala zaitu garenaz. Hemen ere pausoak ematen ari dira eh, belaunaldien arteko ah, eztabaida hori ba, suspertu alizateko, eta horregatik eh, lehenengo eta behin legazpira joko dugu. Legazpiko ordezkariak e, ditugu honen bestez, Koldobik Eolabide, legazpiko alkatea, eta Maria Ruiz, Iseako ikerketa eta garapeneko koordinatzailea. Isea da Mondragon Korporazioko berrikuntza zentroa ongietorriak. Kaixo, Tira, legazpi aitzindari esan genezake, aitzindari dela e, Euskadin, bueno, politika sozialetan, eta intergenerazioa ere suspertzen, e, bueno, ba, astapenetan izan zarete, ez, e, zentzu askotan. Beraz, e, ekarri diguzue orain bazuen esperientzia, zein da? Bueno, atxalde hon denoi, lehenik eta behin, eskerrak, eh? eskerrak eman, aukera bemategatik, legazpiko esperimentazio, edo esperimentatzen nahi gehan hau, pues, ona ekartzeko. E, legazpi esan dezu, aintzindariak gea e, politikan. E, eh, oain dela berrogei urte e, legazpin martxan jarri, jarri genuen etxizetxeko laguntza zerbitzua, e, adineko pertsonen dako. E, handik bi urtera, e, laro gita lauan, e, etxea ere ikizan, gaur egun gizarte zentroa dana e, laro gita emesortzian e, apartamentu tutelatuak martxan jarri genituen. Gaur egun, gizarte politikan, e, milioi euroko aurrekontua daukeu, da bi milioi, irureun euro, e, bueno, pues bideratzen deu gizarte politikara, da, ez? Eta duzkeu, bueno, pues e, este, udalerrietan garatzen nahi dien politika guztiak, ez? Hau da, eguneko zentroa, eguneko arreta zerbitzua, E, bakardadea, e, e, nahi gabeko bakardadea eri aurre egiteko, egoitza ere badugu, bueno, pues hainbat gauza dauzkeu, ez? Esan dudan moduan, bueno, itxindariak egea, baina legazpin ere sortzi mila talare pertsonak osatzen deu udalerrie, eta hauetatik euneko hogeta seiko mairu, irugeta bost urte baino gehiau dituzte. Eta euneko hogeita malau, koma hogeita malau, koma urte baino gehiago. Honek esan nahi do, herri nahiko zaharkituta daukela, pos elemente egipuzkoako eh, zaharkituena, izango gea eh, legazpi, eta honek, behar batzuk edo e, eh, mai gainen jartzen, jartzen digu, ez. 2018 urtean aukera bat sortu zitzaigun, hau da, legazpien daukeu, patezio txeberria, bioetarramientaz, aukera bat izan genuen erekin oso bat ia osoa erosteko eta e, pentsatu genuen bueno, pues gizarte politika zuzentzea. Ez? Baina ez bakarrik adineko pertsonei bazik eta eh, ere zuzenduta. E, adi, hemen komentatu da. E, karrera ikendue, masterrak dituzte, hiru lau izkuntza e, e, dakite eta, eta e, lortzen dituzten Eh, lehenengo lanetan soldata txikia die, eta bueno, etxe bizitzak eta erosteko araztua dituzte, ez? Orduan esaten gendun, bueno, erekin hortan, kohausin moduko zerbait, adineko pertsona pisu tutelatuak edo apartamentu tutelatuak ditugu, baino, mendekotasun eta gutxigo dituzten adineko pertsonen dako, eta gaztei aukerea eman, eh, bueno, alkilerren bidez edo, bost urterako edo martxan jartzeko. Hau gure esmoa, esaten dut, 2008, baina gara, gugileazpitik, gogoatan nahia bai, baina nola, ez genekigun, eh, nola, nola egin. Eta aldun, aldun diara jo aldun jo eta adin berrira jo Eta bertan, e, bueno, esperimentatzea nahi zuten belaunaldi arteko proiektu batekin, eta bueno, pues aintzindaria eta horrek ere pues ausardia pizkat behar ez? Ta bueno, esaketu benga, guazen esperimentatzea. Ta holaxe hasi ginen e, eh, iseakin eta bueno, pues hemen ere Zatio, eh, Maria iseako ordezkaria da, bean ere hemen adinekoa da, así que belaunaldi desberdinekok ere lanen e, aritzen egia legazbin, ez? Bueno, nik uste dut koldo bikek testu inguruaren deskribapen polita eta zehatze egin duela, eta justo testu inguru horretan kokatzen da iziak lideratutako proiektu honen helburua. Belaunaldi arteko gune bat sortzea, bertan ezagutza transmititu alizateko eta komunitatearen garapenerako belaunaldi arteko loturak sustatu alizateko lankidetza eta baliozko zahartzea lortuz eta azkenean horretarako herritarrei irekitako belaunaldi arteko trukak eta esperimentazio eta lankidetza gune bat diseinatu da proiektuan eta baita gune horretarako edo gune horretan aurrera eraman daitezkeen ekintzen identifikazioa eginda. Asmo partekatuak, aizian orbanakoa eta partekatua, e, taldeko lana, pertsonen arteko harremanak eta kudeak eta partekatua aurrera eramatea albidetuko duen gunea. Eta nola, nola hartu dute herritarrek eh, hau guztia? Partekatze hau? Bueno, a ber, herritarrekin e, guk hau landu du deu e, elkartekin gehien bat. E, aldun dia bultzatuta, e, martxan jarri genuen gizarte lab, e, die, e, laboratorioak, experimentatzeko e, laboratorioak, eta e, 2000 emeretzian e, proposatu ziguten, oendik belan noaldi arteko proiektua etzegoen, etzego, Eh, martxan ez baina orduan proposatu ziguten eh, gogetako gune bat edo eh, martxan jartzea berrogita eta berrogeita ma bost tarteko pertsonekin. Eta orduan talde hori osatu genuen alderdi politikoen bakoitzeko ordezkari bat bertan izan da, erriko elkartekin. Herriko elkartek, kultura elkartekoak, kero elkartekoak, eta horrekin martxan hasi ginen. Gero, belaunaldi arteko proiektu honetan sartu ginenen, ikusi genuen, eh, eta hemen hitz egin da, eh, estereotipoak, eh, prejuizioak, eta ikusi genuen gure honi sortzeko gizarte zentroan jubilatuen etxea, dan hori prejuizio hori dauken, toki hortan altzala garatu ez. Eta hortako beste gizarte lab bi matxan jarri genuen aldundiaren laguntzarekin, eta bertan gehitu genuen aurretik zegoen taldeari parte hartu zuten eh, pertsonei, gehitu genien eh, jubilatuen elkartekoei, nagusilaneko, e, eh, nagusilanekoei, emakumeen elkarteko e, ordezkariei, eta beste pertsona batzuk bapiskat indartzeko eta erronka bat jarrita. Eta erronka izan zen, gizarte zentru hori, belaunaldiarteko gune bat sortzeko ze prejuizioak edo ze estereotipoak puskatu barzien. Eta hor du, bueno, pues, hortxe dugu gendu, bueno, identifikatu ditugu eh, ekintza batzuk eta esperimentazioko beste proiektu batzuk, eta gure asmoa da jarraitzea gizartela irugarrenekin, zetio jendea oso, oso gustora dau, zetio jendeak ez da bakarri parte hartzen, baizik eta ikasi ikendu. E, eh, Osa, proiektu hauetan, eta kasuanetan Eusko ikaskuntzakin Eh, edo eusko ikaskuntzak aplikatzen duen metodologiarekin, egin dana da, zuk eh, dakizuna ematen dezu, baino ikasi egin dezu ere bai. Eh, Kompetentzi batzuk hartzen dituzu, eta jutentzea tarte horietara bi orduko saiok die, eta beti dago zerbait, ez? bat, zerbait pentsatzeko, zerbait eiteko, eta orduan da, bueno, ikasteko metodologi batzuk eta aurreratzeko orduan jende oso gustora. Eh, parte hartzen nahi da. Bai, bai, suposatzen dut, dudarik gabe, gainera, e, e, egindako ikerketek erakusten dute ez, e, belaunaldi ezberdinetako pertsonak dauden taldeak askoz beraginkorragoak direla, azkenean, ez? Bai, Izearen kasuan hor proiektuaren hasieran azterketa bat egin zan maila internazionalean pixkat ulertzeko orain arte beste herrialde batzuetan zer burutu dan eta ze praktika on egon diren eta ikusi genuen iparraldeko herrialdetan aspaldi horrelako iniziatibekin hasita zeudela eta pixkat arrakastarako palanka edo ezinbestekoa ikusten zan herritarren partaidetza zala aurreko galderaren erantzuna pixkat osatzeagatik bai? Eta ba- baita ere proiektu honetan, eh, hauetaz gain parte hartu dute Mondragon Unibertsitateko ikasleak, eh, zien ingenieroak, eh, eh, gradoa bukatu zutenak, eta diseinako masterra ikasten izuenak. Eh, eta eh, baita ere eh, Euskal Herriko Unibertsitateko diseinako goi eskolako ikasleak, eta beraiek, bueno, pues, eh, lan txeneide digute, nola diseinatu kune hori belaunaldi arteko izateko. Eta dibidez, eh, planteatu zuten gauza bat, eh, zan, olako gune batek eukik bardola tokin bat Instagrameable dana. Jende gaztea erakartzeko eta guri hori, pues hasieratik ez guen nolako hori pentsatu. Eta zein da kontua, Instagrameko kontua. Ba, eh, TikTok grabatzeko edo argazki gertatzeko eta gero sari sozial eta juteko. Baina badago, zabalik kontu hori? Ez, egin behar Ah. Egin behar dugu, Erai errakartzeko. Ez que bakizu ja. <laughs> Amu edala, orduan, bueno, pues... Hor proiektuan... Hor gabiltz. Proiektuan gakoetako bat metodologian izan da kolaborazioa, eta pixka torregatik aipatu du koldobikek, ba, erakunde desberdinak egon garela, bai publikoak, bai pribatuak, eta baita unibertsitatetatik ikasleen partaidetza sustatu dala, ulertu izan dalako, e, ikerkuntza eta herritarren proiektu batean ikuspegi bikoitz hori beharrezkoa zala, eta azkenean Mondragon Unibertsitateko ikaslei esker metodologia horretan hasieran brainstormin baten bitartez ideia mordoa lortu genituen baliozko ekintzak sustatzeko gizarte zentro horretan eta gune berri horretan eta gero idearte Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslei esker pixkat finkatu dugu edo lagundu igute iziakoei barneko diseinu horri forma berri bat ematen dauden estigma kapurtzeko eta belaunaldi arteko interakzio hori modu natural batean emateko. Bueno, ari zerat, eski, ja lanpila bat egin duzu, eh? baina ez dakit, gunea ja sortuta dago edo... Identifikata duta dago, guain deuna da, eh, ikaslek diseinatu dute toki hori, ba, martxan jarri, mhm. obra egin. Bueno, ba, ze polita, ez? Eh? Osa, irrikan egon gozaret, ez? Ja, bueno, irrikan, ez ja, osa, esperientzia beraz zoragarria izaten ari da, ez? edo. Bai, e, eh, zora garria, a ber, experimentazioa bakizu e, dala proba error, e, osea, <laughs> hasi ginen, e, proiektu honekin hasi ginenen, eraikin horrekin e, pentsatu genuen bertan belaunalde arteko gune hori sortzeko, ikaslek etorri zinen esan zigun hemen ez, gizarte zentruan. Orduan, aldatu ingen duen. Hemen, experimentazioak horri dauke ez, proban jartzen dituzu gautzak, hobetzen guten zea, edo aldatzen. Orduan, bueno, momentu honetan beste gizartela bat martxan jartzea, e, pentsatzen egia, mm. ja, martxan jartzea, e, orain arte eindako bide hori bueno, ba, errealidea bihurtzeko, ez, martxan benetan, ekintzakin eta gauzakin. Eta hain garria izan da, pixka eta azieran aurre ikusi genuen eskalabilitate hori egon daitekena, gipuzkoako herri alde herri desberdinen artean, azkenean frogatu izan dalako eta sortu dan modelo e, espazio eredu publiko pribatu horretarako benetan eskalable eta modu, modu e, transferitzeko modu batean sortu dala azkenean. Hori esan behar nuzuen ja, izteko, e, beste leku batzuetatik, e, deiak jaso dituzue, edo ze, bueno, eredu oso itxaro pentsua dirudi, ez? Bai, bueno. a ber, e, Gipuzkoan aldundiak, labur, eh, labur, e, bueno, martxan jarri zon, e, lankiditzazko gobernantza edo gobernantza kolaboratiboa, ez? Gobernantza kolaboratibo hortan, erakutsi diguna da, E, gobernatzeko e, beste modu batzuak batzuk edo goberne irekiko Eh, formak edo modeloak nola martxan jartzen den. Honrekin, erakutsi digu hori, gobernatzeko, a erak gurekin, oza, aldundiak udalekin, hola xe eh, lantzen egin eta guk ere herrietan hori itxen egia. E, eh, proiektu badago, dago dela udal etorkizuna erekiz, bertan amaika e, udalerri gaude, eta udal bakoitzan lantzen ari gean esperimentazioak edo esperientziak partekatzen ditugu beste udaletan, eta orduan, bueno, hemen egin da, baten funtzionatzen dena, ba bestek egokitu, kopiau, egokitu, eta martxan jarri. Bueno. Batek indalako lana, aprobetsatu. Eta hori, nik uste, oso importantea dela, eta bueno, olako proiektuak, bueno, ikien dana da, experimentatu, eta ikusten dana funtzionatu, eskalatu, eh, Mariak esaten duen eh, moduan, eta bestei, pase, eh, bestei pasau. Bueno, ba, legazpitik eh, Euskadira mundura eta mundutik legazpira ere, ba, funtzionatzen duten ideiak eskerrik asko eta zorionak. <laughs> Koldobik eta Maria. Bueno, eta legazpitik suitzara joko dugu, uste dut eh, linearen bestekaldean, baditugula zain leire ibanez eta Añez engrazia. grazia me dicen que sí, pues eh, vamos. Baietz esan didate, guazen ba, aurrera, guazen, aurrera, orain ikusiko dugu zer nolako lana egiten ari den suitzako gobernuzkanpoko erakunde hau. Bertan lanean ari dira Espainiako bineska Chais Right Connect deitzen da gobernuzkanpoko erakundea, eta aurren eta gazten parte hartzea sustatzen ari dira jardun bide desberdinen bitartez alduntze seguru eta jasangarria zede dutela. Arratxaldeon, Leire Ibainez, Agnes Grazia. Arratsaldeon ondo entzuten da, bai? Ba, orain zuena da hitza. Eskerrik asko, lenik eta behin eskerrik asko parte hartzeko aukera eman diguzuelako benetan plazerra da hemen egoteko aukera izatea, zuekin gure praktika jardun bidea partekatzen eta gure karpentsoak egiten. Bueno, Azteko, Zer da Child Right Connect? Zer egiten dugu? Pasatu horrengo diapositibara, mesedez? Bueno, pixka bat azaltzearen, Child Right Connect, gobernuzkanpoko erakunden sarea da idazkaritza txiki bat daukagu zuitzan, eta gero hainbat gobernuzkanpoko erakunde gara, laro gehitamar, baino gehiago ditugu gure sarearen baitan. Eta bueno, nola sortu ginen? Ba, Kontua da, nazio batuen erakundaren baitan aurren eskubiden batzordea ba, funtzezko bazkide estrategiko bihurtu zela eta horretatik abiatuz guaziginen aurren eskubidak defendatzeko bidean. Konbentzioa e, sortu zenean, aurren eskubidak babesteko konbentzioa, gukildo horretatik lan egitea erabaki genuen eta nazio batuen erakundaren baitan aurren eskubiden batzordearen bazkide egin ginen. gure helburu nagusia zein da? Laguntza eman nahi dugu. Mekanismoetan parte hartu nahi duen herrialde eragile oro, aurren eskubiden defentsan parte hartu nahi duen eragile oso, horeri laguntza eman nahi diogu. Eta konbentzio herrialde batean esartzen den, betetzen den edo ez ikusi nahi dugu, baina aratago ere joan nahi dugu. Nazio batuen erakundean aurren eskubideak defendatzea zari garenean guk zer egiten dugu estandarrak monitorizatu, regresiboak ez direla bermatu eta aurren eskubideak hobetzen saiatzen gara. Hala oso lan garrantzitsu bat egiten duguna ondorengoa da. Aurren inguruko, gazten inguruko estabaida oro erabilgarri izateko haien ahotsa entzun beharko da haien ideiak eta gomendioak kontutan hartu beharko dira. Eta horregatik diogu belaunaldi arteko eztabaida dago ezinbestekoa dela. Aurrak txikienak ere involukratu behar ditugu da guztietan. Gaurko aurkezpenarekin jarraitzeko banik aurrerapenak eta erronkak izango ditut izpide eta gero nire lankide leirek adibide zehatzak emango ditu ikusteko nola eh, lan egiten ari garen gure gobernuzkanpoko erakundetik, ba, nazio batuen baitan, mekanismo desberdinak lantzeko, eta gero tokiko mailan ere zer egiten ari garen ikusteko. Beraz, aurrez ari garenean zertaz ari gara? Bueno, amazortzik urteetik berako pertsonez ari gara, izan ere nazio batuen erakundearen konbentziak horrela definitzen ditu aurrak. Eta nik uste dut, entzun dugunarekin zer ikusia du duela guk esan beharrekoak, erronken inguruan alitu direlako, eta hain zuzen ere gu saiatzen garelako aur hoiek txikienak guztien laguntza behar duten hoiek kontutan hartzean, haien ahotsa entzun beharko da azken finean. Uste dugu txikienak eztabaidetan txertatzea eta hientzat espazioak sortzea txikia direnetik oso lagungarria izan daitekela, etorkizunean herritar aktiboak izan daitezen, konprometituta egon daitezen. Eta hasiera gobernantza jasangarriago izan dadin. Zer esan behar dizuet? ba, aurren eskubiden gaineko komentzioan badago artikulo bat, dioena aurrek entzunak izateko eskubida dutela eta hien iritzia kontuan hartu behar direla erabakiak hartzeko momentuan. Hori oso garrantzitsua da, izan eraien eskubidea da. Guztiok errespetatu behar dugu eskubide hori. Eta oso garrantzitsua da erakunde guztiek, agintaritza guztiek, obligazio modura ikustea hori, o espazio horiek sortu behar dira nahi ez aurrentzat. Askotan izan ere agintariek diote beldur direla, ez dakitela nola egin, ez dakitela nola involukratu, eta estereotipo asko ere badaude ez da, entzun bezala. Aurrak gai izango te dira esaten ari garen aulertzeko. Askok esango dute, ba, ez, behar bada askoren iritzia ez da baliozkoa izango, eta aurroar, beldur dira. Aurren iritziaren beldur. Eta askok pentsatzen dute, ego, e, e ba, jendeak edo aurrek ez dute ulertuko zertaz ari garen teknikoia delako. Eta guk ikusi dugu hori ez dela horrela. Aurrek beti izango dute zerbait esateko eta haien iritzia ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da agintaritza guztiak aurren iritzia kontutan izatea. Ez dute beldurrik izan behar aurrei galdetzeko. Espazioak sortu behar dira aurrek ere erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko. Eta mm, guk eh, esperientzia izan dugu aurrei galdetu diegulako zein erronka edo zein arazo ikusten dituzten gizartearen parte izan nahi dutenean, zerbait izan nahi dutenean, ez parte hartu nahi dutenean. Ba, ama sortzian, nazio batuen erakundeko aurren eskubideen eh, batzordeari lagundu genion, ba, mm, eztabaida orokorraren egun moduko bat antolatzen. Izan ere, batzorde bi urtean behin eztabaida orokorreko egun bat antolatzen du, ez da, ba, eztabaidatzeko eta hobeto ulertzeko kontu hau, estelako ba ondo garatu da gizartak ez duelako oraindik ondo ulertu zertan datzan. Be, 2018an beraz, e, topaketa hau egun hau e, antolatu zen aurrak aktivista gisa ikusteko, ekintzaile gisa ikusteko aur aktivistak ikusi ditugu, aipatu izan da, sarritan, ba, badaudela aurrak, klimaldaketaren aurkari direnak, manifestazioak sortzen ari direnak mundu osoan, eskuntza hobetzeko, eta aur txiki txikiak ere badaude manifestazioetara doazena kalera ateratzen direnak. Beraz guk batzordeari laguntza eman genion, aur aktivista guztiek esan beharrekoa entzuten lagundu genian, Eta haiek kontatu ziguten zein erronka ikusten dituzten gehien batala, ala inkesta bat egin genuen, munduko irumila hor baino gehiagorekin, eskualde guztietakoa ziren, eta ba, bueno, ba, oztopoak balioak guztiz desberdina ziren, baina guk ikusi genuen antzekotasun asko zeudela erantzunetan. Komentatu zen, oztopo nagusietako bat ondorengoa zela helduek ez dituztela serio hartzen. E, agian, ba, aurrak saiatzen dira iritzea ematen, baina helduek ez dituzte entzuten. Eta azkenean aktore pasibo izan behar dira, ez da, gizartaren araua jarraitu behar dituzte, eta, Eta ezin dira izan, hori da, azken finean aurraskok identifikatutako erronka nagusietako bat, mundu osoko aurrek erre identifikatutako erronketako bat. Esan ziguten baita ere zirela seguru sentitzen, askori beldur ematen ziren iritzi emateak, ba jasarriak, mehatxatuak edo zigortuak izango zila, barre egingo zietela edo isiltzeko izango zietela hien iritzia txelako garrantzitsua. Beraz, txiki txikitatik sentitzen dute segurtasun falta hori, ez da ikusten dute zin direla aldun du gizarte honetan. Esan ziguten baita ere etzirela informatuta sentitzen, informazioa etzela irisgarria haientzat, erabilitako izkera etzela egokia, etzela ulergarria aurrentzat, eta mm, Ez genituela haientzako moduko komunikazio bideak erabiltzen, beraz sentitzen zuten informazioa falta zitzaiela eta guk badugu bai ardura haiek ulertzeko moduko informazioa sortzeko. Eta azkenik, eta entzun izan dugu bideoan, eta orain ez da baidan, e, kontua da ez dagoela espazio horik? ez dago aurrek iritzia emateko eta ekarpenak egiteko espazio horik? Oso espazio gutxi daude eta guztion ardura da espazio horiek sortzea. Beraz, right Connectetik espazio horiek sortzen saiatzen gara mailan hitzeko laguntza ematen, parte hartze espazioak sortzeko. Ta nola? Ba bueno, hasteko guk badaukagu alkularitza talde bat, aurrez osatua, mabi aurrez osatua, amar eta mazazpi urte bitarte dituzte aur hauek, eta gure alkularitza taldeko kide dira. Guk haiekin hitz egiten dugu jardurak egin nahi ditugun bakotzean. Esate baterako nazio batun erakundera jo nahi dugunean eta esan nahi dugunean estandarrako betu behar direla, ba, aurren agotxa eraman nahi dugu nazio batun erakundera, ez Orduan aurra kontsultatzen ditugu eta gure e, zuzendaritza e, batzordearen edo batzorde betearazlearen kidere badira, eh? erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzen dute gure e, baitan herrialde eta eskualde desberdinetako aurrek esaten digute zer nolako jarduerak egin behar ditugun, hau mm, bakan bakana da, beti esaten dugu e, jarduera hau jekae batek, edo estatu mailako organo batek, edo tokiko organo batek egin dezakela, guztiok zor dezakegu aurre sosaturiko batzorde edo talde bat, eguneroko jardunean aholkatzeko. Esan beharra dugu jardunbide desberdinak daudela parte hartze arloan, e, mundu mailako jardunbideak, tokikoak, nazionalak, e, parte hartze espazioak daude udaletan, esan bezala, ba, aurren aurkularitza batzordeak sortzen dira, aur ere esaten zai edo, aur parlamentuak ere bai, eta horrelakoetan eskualte desberdinetako aurrek parte hartzen dute, onelako espazioetan. Baina zer da garrantzitsuena? Ba, aurrek iritzia ematen dutenean horrelako espazioetan kontutan hartu behar dira hiek esandakoak. Politika zehatzen inguruan galdetu bar zaie, jarduera zehatzen inguruan. Tokiko mailan erraza da. Parke berri bat sortzea baino ez dago. Parke bat sortu eta parke bat Ez, e, erabiliko parke hori erabiliko duten aurrei galdetuko digu nolakoa izatea nahi duten. Eskola bat sortu nahi dugula, ba galdetu aurrei izan nolakoa izatea nahi duten eskola horretan buka dezaketen aurrek nolako izatea nahi dute, nola eraiki behar da, zein espazio izan behar ditu eskola horrek, eta bar. Gainera ikusi dugu herrialde bat konstituzio berria idazten ari dela eta aurre galdetzen ari da, zer barne hartu behar konstituzio berriak, beraz, Aurrek ulertzeko moduko dokumentuak egiten baditugu, galde diezaiek egu, zein eskubide sartu behar ditugun konstituzio berri batean beraz, ez dago mugarik. Ez dago mugarik zentzu honetan. Adibide zehatzetako bat aipatzearen, gu keia da urte asko dara matzagula, nazio batuen erakundeko aurren eskubide buruzko batzordari laguntzen, aurra kontsultatu bar dituztela esanez, Eta horrela sortu dira printzipio berriak parte hartzea segura bultzatzeko, aurren alduntza bultzatzeko, eta hori guztia berdintasun baldintzetan egiteko. Gainera, batzorde horrek parte hartze segururako politika bat sortu du, kontutan hartu behar ba, aurrek, modu seguruan parte hartzeko, haien datua babesteko, eta, aurrak intimidatuta sentitzeko esate baterako, ba, onelako espazioetan parte hartzen dutenen. Horregatik nik gomendatzen dut, ba, aurrak barne hartuen nahi dituzten eragilek, ba, asko ikas dezakete batzorde honetatik, nazio batuen erakunde egiten ari den lan honetatik. Eta nazio batuen erakundeko batzorde hau, eh, herrialde desberdinekin hitz egiten aritzen denean, ba, ikusteko komentzia nola gauzatzen ari diren, ba, kontutan hartzen dute, zer bilerak egiten dituzten herrialdek aurrekin aurren iritziare ezagutzeko, beraz jardun bidegokien berri izan dezakegu. Bukatzeko aurrerapen bat ikusi dugu nazio batuen erakundean izan ere duela gutxi idazkari nagusiak oso erabaki garrantzitsu bat hartu du kanpaina baten emaitza gisa, guk geuk gurekidekin kanpaina bat egin genuen pasaden urtean, eta nazio batuen erakunderi eskatu genion aurren eskubideak lantzeko eta aurrak zeharkako moduan kontsultatzeko. Batzorde desberdinetan, agentzia desberdinetan. Nazioten erakundearen kontu oso komplezua da mila batzorde ditu eta guk zera ikusi nahi genuen gaua hau aurren parte hartze kontau nola lan dualtzen zeharka komodan. Idazkari nagusiak ala pasaden urtean, urtamaieran uste dut, erabaki zuen jarraibide batzuk ematea, aurrak modu koordinatu eta zeharkakoan nazio batuen erakundean barne hartzeko, haien eskubidea kontutan hartzeko, eta parte hartzea ere bai. Eta bueno, dokumentu hau oso erabilgarria izan daiteke nazio batun erakundarentzat, baina baita tokiko mailan dihar duten erakundentzat ere, ez da? Ba, kontsulta eta integrazio metodoak landu nahi badituzte aurrekin. Eta, ba bueno, hementxe bukatuko dut gure aurkezpentsoa, e, jada esan dizuet zer egiten dugun txikia kontsultatzeko, kosta estabaidetan barne hartzeko, izan ere beti uste dugu helduentzako baino ez direla estabaida hauek. Eta hau esan ostean leireri emango diotitza, eta leirek adibidez zehatzak emango dizkizue eh? ikusteko ba, zer eh, lortu dugun. Ezkerrik asko ainez, eta leire denbora gabe geratzen ari gara, beraz aurrera, baina labur-labur mesedez. Aurrera leire. hon guztioi eta eskerrik asko eztabaidonen antolatzaileei gonbita luzatzagatik ni leire gabainet naiz eta ni lankide ainezekin batera Chais Right Connecten lan egiten ari naiz, berak esan bezala. Bueno, ba nik eh, labur-labur eh, adibide batzuen berri emango dizue, zer egin dugun, ba gai desberdinetako prozesetan aurrak barne hartzeko hori guztian nazio batuen erakundean. E, sortzigarren diapositibara pasatzerik bai, mesedez? Siguiente, bai. Perfecto. Bueno, bueno ba, bi mila eta Agnesek esan bezala, Nazio batun erakundek aurren eskubiden batzordeak aurrak giza eskubiden defendatzaile giza babesteari eta alduntzeari eskainizion ez da bai orokorraren eguna. Child Rights Connectsen proposamena onartu ondoren. Horrek banakako ekitaldi bat ez ezik eragina izan zuen baita ere epe luzean gaur egun arte. Ez da baita baino urte bete lehenago kontsulta prozesu bat hasi genuen aurrek parte hartze prozesuetan dituzten erronkak ezagutzeko. Batzordearekin Nazio batuen goi komisionatuarekin, gizaskubiden defendatzaileekin, lan egin genuen, eta errelatore bereziarekin eta beste hainbat aditurekin aurrak barne ba parte hartzeko metodologia berrien en, garapenean. Child Right Connectetik lanean jarraitzen dugu eztabaida honen ondoren lortutako gomendioa zabaltzeko eta herritarra kontzientziatzeko, kontzientzia aldatu berra dagoela ikusteko, dauden ekimenak indartzeko eta aurrak gizasku biden defendatzaile gisa alduntzeko e, nazio eskualde eta nazio arte mailako ekimen zabalagoekin konektatuz. Urrengo diapositibara pasatzerik bai, mesedez? Bueno, Child's Right Connected, aurrek eh, gobernu arteko organoetan, parte hartzeko prozesuetan ere lan egiten du, nola nazio batuen gizaskubiden kontseiluan. Estatuen artean ebazpenak negoziatzeko gunea da kontseilua, eta bueno, badugu kasu emblematiko bat, nazio batuek urtero antolatzen duten aurren eskubideen eguna. Urtero urtero antolatzen dute, martxoan, eta egun horretan Child Connected e, parte hartzen du kidei laguntzen. Hala eh, gure aldetik, elkarrizketa hori bideratzen laguntzen dugu, eta gaian berezik interesa duten erakunden talde bat sortzen dugu adok, ez da panela antolatzen dugu, eta ebazpena berare negoziatzen laguntzen diegu. Beti ere aurrak barne hartuta. Urrengo diapositibara pasatu mesedez? Aurrek eskubidea dute eurek aukeratutako komunikabide batean informazioa bilatu jaso eta emateko. Ainezek ere ipatu dori. Alduntzeko garrantzitsua da ematen diegun informazioa formatu egokian egotea, irisgarrian. Nazio batuetako errelatore bereziek helduentzako dokumentuen bertsioak formatu egoki batera egokitzeko urratsa eman duteia da. Eta hala, helduentzako argitalpenak aurrentzako bertsio bihurtu dituzte, egokitu dituzte. Hor ditugu adibide batzu diapositibatan, alde batetik giza eskubidei eta ingurumenari buruzko errelatore bereziak ingurumenari eta aurren eskubidei buruzko txostena egokitu zuen eta beste alde batetik aurren aurkako indarkeriari buruzko errelatore bereziak egokitu egin zuen aurten giza eskubideen kontseiluari bidali zaion urteko txostena. Badingabeko betu ulertu alizateko txosten hori eta informazioa erabila alizateko. Urrengo diapositibara pasatu, mesedez? Bueno, ba, aurten, apirilaren bostean eta zeian mundosok aurrek parte hartu zuten nazio batuen giz eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalen batzordeak garapen iraunkorrari eta mm, giza eskubideei buruzko eh, kontsultetan Mikelek esan du lehen baita ere. Oso ekitaldi berritzaia izan zen, batzordeak eh, aurren ahotsak nazio batuen aurren eskubiden batzordea, esten batzorde batean sartzaren garrantzia ulertu zuelako zerbait berritzaia zen. Hogeta amabost herrialde eta aur eta gaztek baino gehiagok parte hartu zuten kontsultetan. Eta, ba bueno, hainbat eh, jatorritako aurre parte hartu zuten aur migratzaiek, eh, refusiatuek, kaleko aurrek, indigenek, eh, ez gaitasunen bat duten aurrek, besteak beste. Aurrek zazpita mazazpi urte bitartean zituzten eta gazte batzuk bat zeuden, adinez nagusiak zirenak, moderatzaile lanetan. Urrengo diapositibara pasatuz gero, Ba, garapen jasangarriaren helburuak aplikatzeko prozesua hasiera hasieratik izan da oso parte hartzailea eta Childright Connectek tokiko erakundekin lan egiten du txosten nazional voluntarioetan informazioa bidaltzen laguntzeko eta ba, aurrek parte hartzeko ikuspegia txertatzen laguntzeko. Eta bueno, orain bai bukatzen joateko, urrengo diapositibetara pasatzerik baduzue, ondorioak aztertzeko, Ainezek eta biok azaldu dugun parte hartze esperientzia gure ustez jarraitu beharreko bidea da, adingaben lankidetza handiagoa lortzeko estatuetako legegintza prozesuetan eta legegintzako politikak ezartzeko alde neurrian hoiek txikitzen lagunduko dutelako aurtzaroan eta gaztaroan gaur egun ostopo modura identifikatzen diren elementuak. Ingurumen arloko ostopoak, zein hezkuntzaren aldeti daudenak, familia barruan daudenak eta bar. Childsbait Connectetik saiatzen gara, aurren eskubiden konbentzioan jasotako eskubideak errespetarazten. Eta horrela, aurrak eta nerabeak herrialde bakoitzaren garapenaren arabera hartatzeko dauden maila kontutan hartzen saiatzen gara. Eskerrik asko guztioi zuen harretagatik eta foronetan parte hartzen ustagatik benetan interesgarria izan delako eta benetan beharrezkoa. Eskerrik asko baita zuei ere, Leire Agnes, que trabajo tan valioso y tan importante, zeinen lan polita eta baliotsua egiten du zuen Right Connecten. Suitzatik izan ditugu. Eta bueno, espero dugu nazio batuen erakundeak zuen eskaera kontutan hartzea eta benetan aurren iritzia kontutan hartzea. Bukatzen joateko esan beharra dugu ba aurrak eta gazteak kontutan izan behar ditugula, etorkizuneko belaunaldi direlako eta irtenbidaren parte direlako eta ez arazaren parte. Eragoaz, e, eh, espero dugu e, eh, topak eta hau interesgarria izana eta isteko eh, etorkizuna eraikiz bigarren foro hau Markel Olano, Gipuzkoako Diputatu Nagusiari emango diogu hitza. Tanik agur esango dizuet eta eskerrik asko. Markel. Bueno, agatzaldea aurrera da bat, labur-labur eh, emango diot pixkat itxiera gaurko saio honi, e, lehenik eta baina eskerrak emanez ez ez, bertan parte hartu zuen guztioi, e, bai, benaraldi diferenten arteko testigantza eman duzu eta baita ere, ba, adibidez, legazpiko kasua e, azaldu duzu nahi, netzako uste danak ere izan zelate oso argigarriak oso oso interesgarriak eta irikitzen digu aspekto bat orain arte, segurunez gure eguneroko debatean asko aipatzez dena, baina gure gizartearen kohesioaren entzako funtsezkoa dena. Ez? Nik uste dut, belonaldi diferenten arteko elkarlan hori, e, dialogo hori, e, funtsezkoa dela gure gizarte kohesio eusteko. Nik eh, bukatzeko, labur-labur, ba, bueno, e, musikazale izan da oskorri oso gustoko dut eta oskorri taldeak, Baduka kantu bat e, eh, John Sarasuaren letrarekin eta bere parte hori, ez, irakoreko dizuet, ba belanondin arteko elkarrizketa hori eta, bueno, azkenean enfoki hori egiten duelako modu zoragarri batean. Eta horrela dio. Umeak arretaz horni gaztei hitza eskaini. Gaztetxoago eta aurrago izan gaitezen geroni. Ez uka amonei itzik, entzun agurei pozik. Zaharra ez da izan dakoa, luzan, luzaroan dena baizik. Ba, horrekin bukatzen dugu, gaurko jardunaldia. Eskarrik asko guztiak.